ქვეყნის ევროპული გზის ალტერნატივა და შეჩერებული ასოცირება პროტესტი იანუკოვიჩის გადაწყვეტილებას სამთავრობო კრიზისი მასშტაბური ძალადობა მრავალსაათიანი საპროტესტო აქციების დარბეული მონაწილეები და ათეულობით ნაცემი ჟურნალისტი როგორ ვითარდება პროცესები უკრაინაში და იქონიებს თუ არა შექმნილი ვითარება გავლენას საქართველოსზე დისკუსია არგუმენტებში ჩვენი სტუმრები ზურაბ ჭიაბერაშვილი, დავით ზურაბიშვილი, ფიქრია ჩიხრაძე, თენგიზ ფხალაძე და ქეთევან ციხელაშვილი იქნებიან. და რეკლამის შემდეგ არგუმენტები კლავ პირდაპირ ეთერში როგორც უკვე გითხარით ჩვენი სტუმრები არიან ქეთევან ციხალაშვილი ზურაბ ჭიაბერაშვილი დავით ზურაბიშვილი ფიქრია ჩიხრაძე და თენგის ფხალაძე ჩაგვერთვება ასევე დისკუსიის მიმდინარეობისას პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები და საუბრობთ დღეს საკვებ მნიშვნელოვან თემაზე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე უკრაინაში ჩავიდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები იქ ჩასვლას გეგმავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი თუმცა ბატონ დავით მართველი პარტიიდან არ ჩასულა არავინ გამოვიდნენ ოპოზიციის მხარდასაჭერად კიევში. ეს როგორ შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორ საქართველოს ახალი ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში შესაძლოა ესე განვიხილოთ? არა, ეს არის რუსეთთან მიმართებაში ესეთი პოლიტიკა. ეს არის რუსეთთან მიმართებაში. ეს არის მეგონი ძალიან ნორმალური, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენს დამოკიდებულებას გამოვხატავთ და რა ერთხელ იქნება გამოხატული საქართველოს ოფიციალური წრეების ხრიდან რომ ჩვენ თქუნდა უკრაინელი ხალხის მისწრაფებას ევროკავშირში შევიდნენ ევროინტეგრაციის პროცესში ჩვენთან ერთად წავიდნენ იმ გზას და ერთად შევიდეთ ევროპაში ამას სრულად უჭერთ ხარს და მიგვაჩნია რომ ეს ასეც მოხდება მაგრამ აი ამ კონკრეტულ პროცესში ჩარევას ხელისუფლება სხვა პასუხის გებლობა თქვა ოპოზიციის წარმომადგენელს ხადია კაცლებით თავისუფლად შეუძლია თავისი აზრით დააფიქსიროს იქაც ჩავიდეს კრებავთ ბარიკადზე დადგეს ეს სხვა ამბავია ხელისუფლების პასუხისგებლობა არის სხვა ანუ როდესაც ის ოფიციალურ პოლიტიკაში და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ეს რაღაცნაირად უფრო ნეიტრალური და რაღაცნაირად არ იქნება საქმული რაღაცა ზანუხეში ჩარევა სხვა ქვეყნის საქმეებში. აი ამას ხელისუფლება ბუნებრივი ერიდება, თუმცა ჩვენი პოზიცია თავისთავად დამოკიდებულება იმ პროცესების მიმართ, რაც უკრაინაში მიმდინარეობს, მე მგონი საკმაოდ გამჭვირვალე და ცალსახა. აგრეთვე ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ მოუწოდებთ, რომ რაღაცნაირად გადაიჭრას ის საკითხი და ის პრობლემა, რასაც ხალხი ითხოვს, მოლაპარაკებების გზით, შეთანხმებების გზით, კონსტიტუციის გზით და კანონის გზით. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა და ჩვენი პოზიცია და მოვლენების განვითარების და შესაბამისად ჩვენ э, კიდევ გამოხატავთ ჩვენ პოზიციას და ხელისუფლებას გამოხატავთ, როგორ განვითარდება მოვლენები ამაზე გასაგებია დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი ამბობს, რომ დავით ბაქრაძე აცხადებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინაშიო და თუ კი გამოიმარჯვებს ეს დასავლური კურსი, ეს ქვეყნ ჩვენი ქვეყნისთვისო საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, უმინდა ციტირება მოვახდინო, რა დღეს უკრაინაში ხდება განსაზღვრავს იმას, რა მოხდება მომავალი წლების განმავლობაში საქართველოსში ამბობს დავით ბაქრაძე. აი უკრაინის სცენარის განმეორებას თქვენ რამდენად დასაშვებად მიიჩნევთ? ა ზოგადად საქართველოსში მე ვფიქრობ რომ ეს ეს კითხვა დღეს არ არის აქტუალური ჩვენ უკრაინაც მოლდოვაც საქართველოს ზოგადად დაინტერესებული ვართ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პარტნიორობის ამ შეკითხვას ვამეთ თქვენ თანაგუნდელები აქ ნაგამ მდარე გახდა ეს შეკითხვა აქტუალური კი მოგახსენებ ჩვენ ზოგადად საქართველოს დაინტერესებული უნდა ვიყოთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის წარმატებით და ამ პროგრამის წარმატება დიდწილად არის დამოკიდებული უკრაინის პოზიციაზე, იმიტომ რომ იმ ექვსი ქვეყნიდან, რომელთაც თავის დროზე პოლონეთისა და შვედეთის ინიციატივით შეიქმნა პროგრამა, უკრაინა იყო ერთ-ერთი საკვანძო და გადამწყვეტი. უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლების უარი ხელმოწერაზე ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება ორი წლის წინ მოხდა. ის რაც ჩვენ ახლა გავაკეთეთ, ეს უკრაინამ გააკეთა გაცილებით ადრე და აქამდე უკრაინას ხელმოწერაში ხელს მნიშვნელოვნად უშლიდა იულია ტიმოშენკოს პატიმრობა და ეს საკითხი. მაგრამ საბოლოო ჯამში როგორც აღმოჩნდა, გადამწყვეტი როლი ითამაშა პუტინის საგარეო დოქტრინამ, რომ მას უნდა თავის გავლენის სფეროში დაიტოვოს უკრაინა. ამიტომ თვითონ ამ პროგრამის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია უკრაინის სვლა ევროკავშირისაკენ. ეს კომენტარი რაც გააკეთა დავით ფაგრაძემ, მე მოუსმინე ასევე დავით უსუფაშვილს პარლამენტის თავმჯდომარემ და ემთხეოდა ერთმანეთს. თუ კი უკრაინა, ასე ვთქვათ, უკრაინისთვის ეს პროგრამა იქნება წარუმატებელი, მაშინ ზოგადად შეიძლება პროგრამა ჩაითვალოს წარუმატებლად, რაც რაც შეიძლება ასევე აისახოს საქართველოსზე. აა მოლდოვას ყავს თავისი გამწევი ძალა რუმინეთის სახით ევროკავშირში. ჩვენც ბუნებრივია ძალიან ბევრი ქვეყანა გუჭერს მხარს და იგივე პოლონეთი და შვედეთი შვედეთი თქვენ კარგად იცით საქართველოს მეგობრები არიან მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ აი ეს რკალი გაარღვიოს უკრაინამ და ჩვენ ერთად ვიაროთ ევროპის საქმე. ფანტაზია რა გასაგებია თუმცა მიიღო უკვე ოფიციალურმა კიევმა გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით არ მოაწერა ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას. ეს ბუნებრივია ეს მიიღო უკრაინის ხელისუფლება მეც მივხვდავდ იმისა იმისა რომ ოპოზიციას წარმოადგენ არ შეუდგები ახლა ვთქვათ ან ხელისუფლების ან ოპოზიციის კრიტიკას უკრაინაში ჩვენი ინტერესიც პირველ რიგში არის რომ შენარჩუნდეს მშვიდობა და მოვლენება არ მიიღოს რაღაც ცუდი სცენარით განვითარება რაც პირველ რიგში პუტინის პუტინის ინტერესშია ჩემი თანაგუნდელებიც კიევში იმყოფებიან მხოლოდ იმიტომ რომ გამოუცხადონ ზოგადად სოლიდარობა, რადგანაც ბატონი დავითი საუბრობდა უკრაინელ ხალხს და მათ ევროპულ მისწრაფებას. ა და ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ჯერ ერთი კლიჩკოს პარტია არის ჩვენი პარტიის ასე ვთქვათ მეგობარი პარტია ჯერ კიდევ 1 წლის წინ ჩვენ მემორანდუმი გავაფორმეთ და ბუნებრივია მაგრამ ეს არაფერს არნიშნავს ჩვენ პატივს ვცემთ უკრაინელი ხალხის არჩევანს და გვინდა რომ მათ შეინარჩუნონ თავიანთი სუვერენიტეტი. ჩვენ გვინდა რომ უკრაინმა ხალხმა გადაწყვიტოს და არა პუტინმა გადაწყვიტოს უკრაინის ბედი. ამაში მთელი საქართველო დღეს ერთად დგას ამ солиდარობის აქციაში და ბუნებრივია უნდა ვესწრაფოდეთ იმას რომ შენარჩუნდეს შვიდობა. თქვენ კარგად იცით რომ ა კაჩინსკი ლეკაჩინსკის ძმა ჩავიდა კიევში ასევე და მისი გზავნილიც იყო ერთადერთი რომ რაც შეიძლება უნდა მოხდეს აუცილებლად მშვიდობის ფარგლებში ეს ყველაფერი გააკეთა განცხადება პოლონეთსა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სიკორსკიმ და ბილტმა და მათი მესეჯიც ეს იყო რომ მშვიდობის ფარგლებში მოყვარდეს ეს ბატონზურა ის რომ უკრაინამ ხელი არ მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას ამაში ალბათ რა ვიცი არ დაობთ და ვთანხმდებით რომ რუსეთის აქტიური ჩარევა მოხდა ხო როგორ ფიქრობთ თქვენ რამდენად მოახდენს რუსეთი და გააძლიერებს ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე და საქართველოსზე მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში რომელიც ჩვენ გვაქვს ის ერთი წელი გასავლელი რასაც ქვია პარაფირებიდან ხელმოწერამდე რამდენად გაძლიერდება ეს ზეწოლა და რამდენად შეძლებს საქართველოს ახალი ხელისუფლება რომ წინ აღუდგეს რუსეთის ზეწოლას ისა უკრაინიდან დავიწყოთ ისა უკრაინიდან უნდა დავიწყოთ დავიწყოთ თუ იანუკოვიჩს რაიმე კრიტიკა ეკუთვნის დღეს ეკუთვნის იმიტომ რომ განვლილი წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ, კითხვა უნდა დაისვას გაკეთდა თუ არა საკმარისი, რომ შემცირებულიყო უკრაინის დამოკიდებულება რუსეთზე და გამოიყენა თუ არა ყველა რესურსი ამისათვის. საქართველოს განვლილი 10 წლის განმავლობაში შეძლო რომ ენერგოდამოკიდებული არ ყოფილიყო რუსეთზე, ეს ჯერ კიდე 2006-7 წლებში იქნა მიღწეული საქართველო მაგალითად საქართველოს საგარეო ვაჭრობის 30% მოდის უკვე თურქეთზე, 26% მოდის ევროკავშირის ქვეყნებზე. შემცირდა რუსეთის ხვედრითი წილი და ეს თვითონ რუსეთის ბრალია იმ ემბარგოთი, რომელიც 2006 წელს დაგვიწესა ამდენად დღეს ეკონომიკის თვალსაზრისით რუსეთს ნაკლები ვერკეტი აქვს თუმცა თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ყველამ უნდა ვიზრუნოთ საიმისოთ რომ გაისათ როდესაც ხელმოწერამდე ღმერთ მაქნას თუ მივედით უცბად არ ჩაიკეტოს განსაკუთრებით ღვინისთვის და მინერალური წყლისთვის რუსული ბაზარი რუსეთი ალბათ ამას შეეცდება მეორე საკითხი არის რომ ქალბატონი ქეთი მუშაობს ეს არის ავთულხართები და ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგრამ და რუსეთმა 2008 წელს იმიტომაც გადადგა ისეთი სამხედრო ნაბიჯი საქართველოს მისამართით და მოახდინა სამხედრო აგრესია, რომ ყველა სხვა მნიშვნელოვანი ბერკეტი განსაკუთრებით ეკონომიკური საქართველოს მიმართ უკვე დაკარგული ჰქონდა. დღესაც მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთადერთი სამხედრო ძალა აქ შენარჩუნებული, ჩვენ კარგად გვასწრო უკრაინის მიმართებაში ის ყოველთვის ამ კარტის გათამაშებას ცდილობდა რომ ავიღოთ ჩვენ ყირიმის პრობლემა ან აღმოსავლეთ უკრაინის შედარებით პრორუსულად განწყობილი მოსახლეობა. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით ჯერ კიდევ რა არის კრემლის გეგმებში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვა, კრემლი ყველანაირად შეეცდება რომ მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო მაქსიმალურად შეაფერხოს ევროინტეგრაციის გზაზე. გასაგებია თუმცა აკაკი მინაშვილი რას გულისხმობს საინტერესო ამიტომ ჩდება შეკითხვა როდესაც ამბობს რომ უკრაინის სცენარი საქართველოსში განმეორდება ერთ წელიწადშია აქნა გამომდინარე ანუ იცით რა არის აქ უკვე ჩვენ ჯერჯერობით უნდა დავილოდოთ ნახოთ რა მოხდება უკრაინაში ერთ რამეს ვიტყოდი უბრალოდ რომ კიდევ ერთ თუ თუ რაიმე ამ ამ შემთხვევაში მე შედარებით თავისუფალი ვარ ასე ვთქვათ უკრაინის ხელისუფლება გავაკრიტიკო ა იანუკოვიჩს არ უნდა ასე ვთქვათ ქართული გამოთქმარობა ხელზე არ უნდა დაეხვია უკრაინელი ხალხი ბოლო მომენტამდე ის ამბობდა რომ ჩვენ ხელს ვაწერთ და საკვანძო მომენტში თქვა უარი და პროტესტი ამან გამოიწვია თორემ მას მაგალითად ორი სამი თვით ადრე რო ეთქვა რომ პუტინისგან ამ ხელას ეწოლა არის და ჩვენ დიდ ეკონომიკურ ეფექტს მივიღებთ და მოდით დაგვეხმარეთ მაგრამ მადვარ დარწმუნებული რომ ეკონომ ევროკავშირი მოასწრებდა იმგვარი ეკონომიკური პაკეტის შეთავაზებას უკრაინისათვის, რომ ამ დღეში არ აღმოჩენილიყო დღეს. მადლობა ბატონ ზურაბ, კაპიტან ქეთი. ბატონ ზურაბის თანაგუნდელი აკაკი მინაშვილი ამბობს, რომ რუსეთი გამოიყენა საქართველოს ზეწოლას და საქართველოს ახალი ხელისუფლება ვერ გაუძლებს ამ ზეწოლას. გასაგებია, რომ ხელისუფლებამ შეარბილა პოლიტიკა რუსეთთან და მისი პოლიტიკა უფრო კონსტრუქციული გახდა და უფრო თქვა ისეთი ლოიალური რა გეგმა აქვს საქართველოს ახალ ხელისუფლებას თუ კი მართლაც მოხდება ზეწოლა რუსეთის მხრიდან და გააძლიერებს ის ზეწოლის თქვა ზეწოლას მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში რომელიც გვაქვს მომავალში ზოგადად აი ახსენე უკვე პარაფერებიდან ხელმოწერამდე პერიოდში. კი ბედონ, ჩვენ რეალისტები ვართ, მე არ გამოვრიცხავ იმ ვარიანტს, რომ მე ზეწოლა გაგრძელდეს პირველ რიგში. რა ფორმა ექნება ამას და გაძლიერდება თუ არა ეს სხვა საკითხია, მე ვეთანხმები ბატონ ზურას იმ ნაწილში, რომ რუსეთმა გარკვეულწილად ამოწურა კონვენციური ბერკეტები, რასაც იყენებს დაუშვათ სხვა ქვეყნებში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, იგივე მოლდოვაში, უკრაინაში, სომხეთში. ეს არის კონფლიქტები, კონკრეტულად ამ მიმართულებასთან დაკავშირებით რუსეთმა უკვე გააკეთა უარესი მართლაც 2008 წელს მოახდინა ამ რეგიონების აღიარება და ძალიან ღია ოკუპაცია და ეს ინსტრუმენტები უკვე დახარჯული აქვს, ასე რომ ვთქვათ. ის რაც მიმდინარეობს დღეს, ეს არის მავთულხართების სხვადასხვა ფორმის ბარიკადების მშენებლობა ხანდახან ტრაფარეტების, სხვადასხვა ფერის რკინის ბოძების მართლაც და მიწათხრილების, რაც ხალხს ხალხისათვის ძალიან სერიოზულ ჰუმანიტარულ პრობლემას ქმნის, რომ არაფერი ვთქვათ სამართლებრივ მხარეზე და საერთაშორისო სამართლის და ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევის ფაქტზე როგორც მოცემულობაზე. აი ეს არის როგორც ჩანს ისბერკეტები, რომელიც სწორედ გააქტიურდა და შეუძლებელია არ დავინახოთ ამ კონტექსტში ვილნიუსის, ასე ვთქვათ, წინ და სწორედ პერიოდში, ფაქტობრივად ამ დღეებში მიმდინარეობს. როგორც ჩანს ეს არის ნიშანი და ეს არ არის თლათ ასე ძნელად წაკითხვადი თუ ერთმანეთთან დავალაგებთ იმ ფაქტებს, რაც ხდება თუნდაც დღეს რა განცხადებებიც მაგალითად გაკეთდა რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან ამერიკიდან სომხეთში ის რომ ამერიკაში დაძლიერებს გავლენებს გავლენა ეს არ ვიცი კონკრეტულად რას გულისხმობს იმიტომ რომ მისი გავლენა გარკვეულწია და არის ყოველ შემთხვევაში არის იგივე სამხედრო ბაზების სახით დღეისათვის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაგრამ რა თქმა უნდა არ არის ქართველი ხალხის და ქართველი ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე, კულტურულ არჩევანზე და ზოგადად სტრატეგიულ არჩევანზე, რომელსაც ქვია ევროპული არჩევანი. ალბათ ეს არის ის გამაღიზიანებელი ფაქტორი, რომელსაც სამწუხაროდ რუსეთი აღიქვამს კონფრონტაციულად. იცით რა შე არის საქმე? ჩვენი კი არ შევარბილეთ, მე ამას დავარქმევდიო, ჩვენ გვაქვს რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების მცდელობა. ეს არის ძალიან ბუნებრივი სწრაფვა ისეთი ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, პატარა ქვეყნისათვის, რომელსაც უზარმაზარი მეზობელი ყავს და ამ მეზობელთან ასწლეულების გამოცდილება აქვს საკმაოდ რთული ურთიერთობების სხვა სიტყვა რომ არ ვუწოდოთ ფაქტობრივად იმპერიის ასე ვთქვათ სივრცეში ცხოვრების აიდანაც ასე ვთქვათ თავი დავაღწიეთ და დღეს გვინდა რომ ჩვენ ისევე როგორ ჩვენ ამას თანამედროვე რუსეთმაც 21-ე საუკუნის პარამეტრებით ასე ვთქვათ შეაფასოს და დააფასოს ის ჩვენი და ევროპული მიდგომა ამ შემთხვევაში ემთხვევა ევროპა ამბობს იმას რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი, მისი განვითარება არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. და ცხადია, ცივილური ფორმებით ბუნებრივია, რომ მეზობელ სახელმწიფოს კონდეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინტერესი, მაგრამ ის რაც ხდება დღეს განსაკუთრებით რაც ხდება ჩვენთან საქართველოსში, აი ინსტრუმენტებზე ვსაუბრობდი მართულ ხართზე. ეხლა ამაზე ზედმეტია საუბარი, რომ ეს 21-ე საუკუნისთვის კი არა, მართლაც აბსოლუტურად სამარცხინო ფორმა, თუ ამას რაიმე ინტერესები რეალურად აქვს. კონკრეტული კონკრეტული გეგმა რა აქვს საქართველოს სახალხო ხელისუფლებას, რომ გაუძლოს ამ ზეწოლას და დაუპირისპიროს ზალა, თუ არ ვიცი, აი ცივილიზებული ფორმები ახსენეთ თქვენ, აი რას გულისხმობთ ამაში, რა არის კონკრეტული გეგმა? ჩვენ ჩვენი პოლიტიკა ფაქტობრივად არის ის გეგმა და ის შემართება, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ mm. ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ ამ გამოწვევებს ძალიან პრინციპულად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით უნდა გავუძლოთ, რას ნიშნავს უნდა გავუძლოთ. ეს არ ნიშნავს, რომ შვიდათ უნდა უყუროთ, ან დინჯათ უნდა აღვიქვათ. ეს ვერ მოხდება ვერც ემოციურ დონეზე, ვერც პოლიტიკურ დონეზე, ასე შემდგომ. მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ თუ სცენარია საქართველოს გარკვეულ პროვოკაციაში ჩათრევა იმისთვის რომ ჩვენ ამ ევროპისკენ მიმავალი გზიდან გარკვეულწილად გადაუხვიოთ ან სადღაც მეორე ჩიხში აღმოჩნდეთ აი ეს არ უნდა დაუშვათ არაფერ. ანუ არანაირად არ უნდა წამოვეგოთ პროვოკაციაზე. ჩვენ ამის სამწუხარო გამოცდილებაც გვაქვს, რა ძალიან ზვირად დაგვიჭდა. ამიტომ ერთი ერთი ფორმულა რაც არის, ჩვენ არა გვაქვს ემოციებით ქვეყნის მართვის ფუფუნება, სულ ვამბობ ამას. შეიძლება ეს არც არის ფუფუნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ ვინმე ასე გონია, გუზე მჯიღის რტყმა და ძალიან ხმამაღალი სიტყვების ყვირილი არ არის ხოლმე ყოველთვის იმ შედეგის მომტანი, რომელიც ჩვენ გვინდა. ამიტომ ჩვენ ვიქნებით პრინციპული ერთი საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვება და მე იმედი მაქვს, რომ ვილნიუსის შემდგომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების, იგივე სომხეთთან მიმართებაში განვითარებული მოვლენების ფონზე ევროკავშირის ჩართულობა ექნება უფრო პრინციპული. სხვათაშორის ვილნიუსი გამოცდა და ტესტი მარტო ჩვენთვის არ არის, ეს ორ მხრივია, ევროკავშირის პოლიტიკისთვისაც არის. მე მენიშნა ძალიან კარგად ზოგიერთი წევრი ქვეყნის მეტაურის გამოსვლები, ისინი ამბობენ, ეხა დრო არის იმისა, რომ ჩვენ კონკრეტული ბერკეტები დავეხმაროთ ჩვენს პარტნიორებს და გამოუცხადოთ მდგრადი სოლიდარობა. აი ამის იმედი გვაქვს, თუმცა ჩვენ ამ გზაზე არ უნდა დაუშვათ შეცდომები, ვიყოთ პრინციპულები და აუცილებლად მივიდეთ მიზნამდე, რომელსაც ქვია ხელმოწერა და რა თქმა უნდა შემდგომ შემდგომი ინტეგრაცია ევროპაში. დიდი მადლობა. ბატონ დავითი. უბრალოდ კეთილ კარგად ილაპარაკავ პრინციპში რა რა გეგმაც უნდა კონდეს და რეალურად ის არის რაღაც განსაკუთრებული გეგმა არ არის აქ საჭირო სწორედ ერთი გეგმაა ის რომ მუდმივად უნდა იყოს საქართველოს თემატიკა და <coughs> რუსეთის ეს კმედებები მათუხლებთან დაკავშირებით რაც არის როცა ევროპელ პარტნიორებთან გვაკურთიერდობა და დასავლეთთან აი მათ იმ ხრიდან უნდა იყოს რუსეთის ეზეწოლა ამ დროს და ეს ჩვენ მუდმივად უნდა ვახმოვანებდეთ ამას არ არის საჭირო მაინც და მაინც რუსეთს ვაგინოთ და რაღაც მიუვარდეთ ტანკებით ეს გასაგებია მეორე სხვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ჩვენს შინა პოლიტიკას ანუ იმ რეფორმების გატარებას რომელიც არის დაგეგმილი სწორედ დემოკრატიის ინსტიტუტების შენებულობის თვალსაზრისით სამართლებრივი სახელმწიფოს შენებლობის თვალსაზრისით და ძალიან ბევრი მიმართულებით. აი, ანუ ჩვენ თვითონაც უნდა დავემსგავსოთ უფრო ევროპულ ქვეყანას. ის მოთხოვნები, რაც არის ევროპის და ევროკავშირის ქვეყნებისადმი, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევასრულოთ დღეს უკვე. უნდა დაიწყოთ უკვე ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ რაც გვერგო მემკვიდრეობით, ეხლა გვერგო რაღაცა <clears throat> თავისი რაღაც პლუსებით, მინუსებით, მაგრამ ის სისტემა, მაინც რაც გვერგო, ის უფრო იყო ავტორიტარული სახელმწიფოსთვის შესაძლებელი. ჩვენ ვართ ახლა იმ პროცესში, როდესაც უნდა გადავიდეთ რასაც დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობის შენებულობასაც არ არის ადვილი. არ არის ადვილი, ძალიან ბევრი პრობლემა, მაგრამ აი ეს გეკმა, მეტი გეკმა ახლა აქ სხვა მხრივ ჩვენ რაღაცა როგორც იტყვა ველოსიპედს ვერ გამოიგონებ. ყველა ქვეყანას ეს ჭირდება. ერთი მხრივ დემოკრატიული სისტემის შენებლობა, მეორე მხრივ როგორც გითხარით, დასავლეთის და ჩვენი პარტნიორების ხარდაჭერა. აი ეს უგულებელია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აა ბატონ ზურაბ ბატონო დამცაობრობდა თქვენს ხელისუფლებაზე ხომ არ გეკნებოდათ მცირე რეპლიკისთვის როს მოგცემდით თუნდაც არა ერთი მე ბოლო პერიოდის განმავლობაში ნიშნულოვან ძრებს ვატყობ ხელისუფლების რიტორიკაში უფრო რეალიზმისკენ იმ ასე ვთქვა ძალიან ილუზორული განცხადებებიდან რაც თავიდან კეთდებოდა ამას კრიტიკად ნამდვილად არ მინდა კრიტიკის სახით თქვა უბრალოდ თავიდან ჩვენ გესმოდა რუსეთთან ნორმალიზების მომხრენი ჩვენ ვართ ბუნებრივია მაგრამ მარტივი მაგალითს მოყვან პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა ხელისუფლებაში სწორედ მოვიდა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების ლოზუნგით უკრაინაში და მან ხელისუფლებაში მოსვლიდან სამ თვეში ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დათმობები მათ შორის სევასტოპოლის ბაზასთან დაკავშირებით გააკეთა რუსეთის მისამართი სერიოზული რევერანსი საბედნიეროდ ნაციონალურ მოძრაობამ რუსეთთან ურთიერთობის მაგიდაზე არ დატოვა რაიმე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საკითხი, რასაც შეიძლებოდა ეგრევე ხელი მოწეროდა და ჩვენ ეს საფრთხე არ გვემუქრებოდა, მაგრამ იანუკოვიჩის მაგალითი გვიჩვენებს, რომ რაც არ უნდა სტრატეგიულ საკითხებში დაუთმო რუსეთს, რუსეთ ისეთი მადა აქვს, რომ ის ყოველთვის გადმოდის შემდგომ შეტევაზე. მე ძალიან დადებითად მენიშნა ასევე ხელისუფლების რიტორიკაში ის ცვლება, რომ ადრე ჩვენ გვესმოდა რომ ერთ-ერთზე უნდა გავმართოთ დიალოგი რუსეთთან, ეხლა და ჩვენ მუდმივად ვამბობდით, რომ რუსეთთან ერთ-ერთზე დარჩენა ეს არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა საქართველოსის აუცილებელია დასავლეთ პარტნიორებთან ერთად რუსეთთან ლაპარაკი და საქართველოს <coughs> რუსულ ევროპულ რუსულ ამერიკულ დღის წესრიგში შენარჩუნება საქართველოს საკითხის და ბოლოს ნამდვილად ჩემი სურვილიც არის რომ დავმსგავსოთ ევროპას ონუ იქნება შერჩევითი სამართალი. ამას ურჩევდით ღევანდელ ხელისუფლებას. გასაგებია, თუმცა მაინც პროგრესია თქვენს ურთიერთობებში, ბატონო ზურაბ ითვალისწინებს ხელისუფლება, როგორც ამბობთ თქვენ შენიშნებს. ჩვენ ჩვენ მე ყოველთვის ასევე ვიმეორებ და თქვენს ეთერშიც გავიმეორებ, რომ ჩვენ ვართ იმ ტიპის ოპოზიცია, რომელსაც თვითონ აქ ხელისუფლებაში ყოფნის გამოცდილება, ამიტომ რასაც ბატონი ზვიადიძე გურის საუბრობდა, რასაც ხალბატონი ქეთი ბატონი დავით საუბრობს, უნებრიო ბევრი რამ მენიშნა, ეს ხელისუფლებაში როცა ცოტა მწიფდები, ბუნებრივი ამ ტიპის რიტორიკაზე გადადიხარ, ჩვენ ეს გავლილი გვაქვს, გამოსილი გვაქვს, ამიტომ ჩვენი კრიტიკა არ არის ხოლმე უბრალოდ ხელაღებითი და უპასუხისგებლო და ეს ბუნებრივი წარი მივესალმებით იმას, რაც მოგწონს. აგობინაშვილის э, კომენტარზე ამას ვერ ვიტყვით ახლა. კი ბატონო. და წინასწარ აპოკალიფსი დაგვიხატა აქ. Hm. კარგი, ჩვენ აქ э, ჩვენ აქ э, დავით საყვარელიძის კომენტარიც გვაქვს ამაზე ვისაუბროთ საკმაოდ. რადიკალური პოსტი დაწერა დღეს სოციალურ ქსელში ბატონმა დავით მამაზე მოგვიანებით, თუმცა მანამდე ქაბოტონ ფიქრია. რუსეთის გან მომავალ, ასე ვთქვათ, შესაძლო აგრესიას ახალი ხელისუფლება უპირისპირებს არა ემოციურ პოლიტიკას და პროვოკაციებზე არ წამოგებას. აი, რამდენად თანმიმდევრულად გეჩვენებათ საქართველოს ახალი ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში? მიპასუხეთ და შემდეგ თენგის ფხალაძეს ჩავრთავთ ჩვენს დისკუსიაში. კი ბატონო, ერთი რომ პოლიტიკა ამ შემთხვევაში მით უმეტეს ასეთ სიტუაციაში, როდესაც რუსეთისნაირ მეზობელთან გვაქვს საქმე, უნდა იყოს რაციონალური, არა ემოციური, პრაგმატული, ყველანაირად ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია, მისაღებია და გასაგებია. იმიტომ რომ ემოციებით შეიძლება ბევრი სხვა საკითხი გადაწყვიტო, მათ შორის ქვეყნის შიგნით რაღაცა პრობლემებს მიხედო, მაგრამ ბუნებრივია ეს ძალიან რთული თემა არის და შესაბამისად აქ ძალიან სერიოზული პრაგმატიზმია საჭირო. მე ერთი რამე მინდა თქვა, რომ საგარეო პოლიტიკის საკითხი ბუნებრივია ერთის მხრივ არის კარდინალური განსხვავება, როდესაც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის არის საუბარი, მაგრამ ჩვენნაირი ქვეყნისათვის, რომელსაც არჩეული აქვს ეს გზა და ეს გზა არ არის არც დღევანდელი ხელისუფლების არჩევანი, არც <coughs> წინა ხელისუფლების არჩევანი და ყველანი ვთანხმდებით, რომ ეს არის ჩვენი ხალხის, ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი, რომლის რეალიზება სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით თავის დროზე და ძალიან დაზიანდა ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ისტორია და ჩვენი ხალხი ამ თვალსაზრისით და ჩვენ პერიოდულად გვეძლევა ეს შანსი, დღესაც არის ეს შანსი მოცემული აშკარად ჩვენი ქვეყნისათვის და მე ვფიქრობ ძალიან სერიოზული კონსოლიდაცია არის საჭირო საზოგადოების, ხელისუფლების, ოპოზიციის იმისათვის, რომ ჩვენთვის მოცემული ეს შანსი ამ შემთხვევაში გამოვიყენოთ ეფექტურად. მივაღწიოთ იმას, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვიცით მოცემულობა. რუსეთი მე ვიზიარებ აბსოლუტურად იმას, რომ მოსალოდნელი არის რა თქმა უნდა გართულებები. დღეს მართლაც გაკეთდა განცხადება იქ, მაგრამ ეს განცხადებები არის ერთის მხრივ შემაშინებელი, რომ ეძლიერი ვარ და გამიწიეთ ანგარიში, მეორე მხრივ ჩვენ ყველაფერი ვიცით, რა შეიძლება მოიმოქმედოს რუსეთმა. ყველაზე მძიმე რაც შეიძლება მოიმოქმედებინა, მე მგონი მგონი რომ ის უკვე გაკეთებულია, ანუ ტანკით შემოსვლა და თვითფრინავის დაბომბვით შემოსვლა მომხდარია. მავთულ ხლართები ძალიან ძიმე რამ არის, მაგრამ ის ამას ამწუჩიც აკეთებს და ჩვენ ასე ვთქვათ, მომავალ წელს ამას გააგრძელებს თუ არ გააგრძელებს. ეს რეალურად არცulis სიტუაციას, უბრალოდ არის ერთი რამ რომ მართლა ძალიან სერიოზული ალარმირება უნდა ხდებოდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ქეთის მიმართ მხოლოდ მადლიერება მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს არაერთხელ მithkvam სხვა ინტერვიუშიც მე იმ დროს როდესაც ეს საკითხი იყო ძალიან ცხელი მე ამ კალბატონს ხელისუფლების წარმომადგენელს ყოველთვის შედავდი იქ თუმცა მე ვთვლიდი რომ ხელისუფლების პოზიცია ამ შემთხვევაში არ იყო საკმარისი სწორედ აი საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზების თვალსაზრისით იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით ყველა წამყვანი სახელმწიფოს დემოკრატიული საზოგადოების საერთაშორისო ორგანიზაციების პირველი პირების განცხადებებს აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და არისმოდა ჩვენი ხელისუფლების პირველი პირების მაგრამ მე ამას ახლა კრიტიკისთვის არ ვამბობ ეს ჩავლილი საკითხია მე ვხედავ რომ ხელისუფლების ლექსიკაში უფრო მეტი რეალიზმი გამოჩნდა და მე ამას მხოლოდ მივესალმები, იმიტომ რომ კიდე ვიმეორე, ეს საკითხი არის საკითხი, რომელშიც მე ყოველთვის დაუჭერ მხარს, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, თუ ის სწორნაბიჯებს გადადგამს და თუ მართლაც იმ იდეის და იმ ასე ვთქვათ ისტორიული მისიის რეალიზება შეეცდება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ ხალხს ასე სჭირდება სასიცოცხლოდ. გართულებები იქნება, მოდით საგზაო რუკას დავარქმევთ ამას, გეგმას დავარქმევთ, წინასწარი მოცემულობა იქნება, ყველაფერი გავიაზროთ, რა შეიძლება გააკეთოს რუსეთმა. პოლიტიკური თვალსაზრისით გასაგები არა შეიძლება გააკეთოს, ეკონომიკური თვალსაზრისით ის მინიმალური ბმა, რაც აღმოგვაჩნდა ახლა ჩვენი პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე შეტანით. ჩვენ არ შეგქონდა და მადლობა ღმერთს არ დაიქცა საქართველოს ეკონომიკა. საერთოდ არ არიან ჩვენაერ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნები, ისინი თავდაღწეული არიან რუსეთის გავლენისაგან, მაგრამ რუსეთს როცა ჭირდება ამ ბერკეთს მათ წინააღმდეგაც იყენებს და პოლონეთის მაგალითი იყო აგერ ცოტა ხნის წინ. ამერიკასთან აქვს იგივე პრობლემები. ეს მოცემულობა არის რუსეთის მოცემულობა. ქეთი ამბობდა რომ 21-ე საუკუნეში ისინი ცხანაერად უნდა ფიქრობდნენ, რომ ბედნიერება იქნებოდა, ჩვენ რომ ეს მოცემულობა გქონდეს, რომ 21-ე საუკუნის შესაფერისად აზროვნებდეს ამ შემთხვევაში ჩვენი მეზობელი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ბედნიერება არა გვაქვს. და აქედან გამომდინარე ყველაფერი გავაკეთოთ. ისე არ მოხდეს, რომ მომავალ წელს როცა მოვა ხელშეკრულების ბაზე ხელმოწერის საკითხი და მადლობა ღმერთს, რომ მართლა შექმნილმა სიტუაციამ შეიძლება ჩვენთვის სასიკეთოთ იმუშაოს, რომ იმ დროისათვის ჩვენ რა პრობლემებიც არ უნდა შეგვექმნეს, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ეს პრობლემები უნდა გადავლახოთ, ამ პრობლემების გამო უკან არ უნდა დავიხიოთ და მერწმუნეთ, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება ამხრივ იქნება წელში გამართული და გადადგამს ნაბიჯებს ქართული საზოგადოების და ამ შემთხვევაში მე ჩემი სახით შემიძლია თქვა ქართული ოპოზიციის ნაწილის მაინც მხარდაჭერა მას გარანტირებული ექნება ნამდვილად ამ საქმეში. დიდი მადლობა ქალბატონო, ფიქრია უნდა ჩავთო დისკუსიაში თენგის ფხალაძე. ბატონ თენგის საღამშვიდობისა. მოგესალმებით. უსმენდით ჩვენ საუბარ სტუდიაში. საუბრობთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე და ასევე უკრაინაში მიმდინარე პროცესი რამდენად შესაძლოა რომ განმეორდე საქართველოში. აქ მე მოვიყვანეთ ციტირება მოვახდინე დავით ბაქრაძის სიტყვების, რომელიც ამბობს, რომ რაც დღეს უკრაინაში ხდება, განსაზღვრავს განსაზღვრავს იმას, რა მოხდება მომავალი წლის მომავალ წელს საქართველოშიო. თქვენ როგორ ფიქრობთ? რამდენად დასაშვებად მიგაჩნიათ, რომ შესაძლოა უკრაინაში მიმდინარე პროცესი პროცესებმა გადმოინაცვლოს ერთ წელიწადში საქართველოსი ამაზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობა დღეს. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ერთ მეარ მგონია რომ დავით ბაქრაძის განცხადება რომ უკრაინაში მიმდინარე პროცესები ასე გავლენას იქონიებს იმაზე თუ როგორ განვითარდება საქართველოს გზა და ასე შემდეგ ეს მაინცდამაინც ნიშნავს რომ უკრაინის სცენარი განხორციელდება საქართველოში ერთი მარტივი მიზეზის გამო რომ რა თქმა უნდა გავლენას ყველაფერი ყველაფერზე ახდენს რა თქმა უნდა ყოველთვის ჯობია როდესაც რაღაც გზაზე მივდივართ არა მარტო, არამედ მივდივართ მეგობრებთან ერთად და ამ შემთხვევაში უკრაინა განიხილება სწორედ ასეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა აღმოსავლეთ პარტნიორებისა. მე მგონი ამაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ არანაირი წინაპირობა იმისა, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები განხორციელდეს საქართველოსში, ამ წინაპირობას ვერ ხედავ და rato ახლავე მოგახსენებთ, იმიტომ რომ რა მოხდა უკრაინაში? უკრაინაში მოხდა ის, რომ ხელისუფლებამ აა მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც რადიკალურად ეწინააღმდეგებოდა მისი მოსახლეობის უმრავლესობის თავისუფალ ნებას. აი ეს მოხდა უკრაინაში და ამიტომაც ხედავთ იმას, რასაც ხედავთ. ჯერეთი როდესაც უკრაინაზე ვლაპარაკობთ, აღინიშნა რომ მიღებულია გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელს არ მოაწერს. ხომ ვიტყოდი რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, იმიტომ რომ დღეს შედგა საუბარი პრეზიდენტ იანუკოვიჩსა და ბაროზოს შორის, სადაც იყო საუბარი იმაზე, რომ უკრაინამ შესაძლოა ხელი მოაწეროს ამ ხელშეკრულებას და იანუკოვიჩმა შეხვა მისიის ჩაბძანება კიევში. ასე რომ ეს საკითხი ჯერჯერობით დახრული არ არის. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ხელისუფლება წავიდა ხალხის ნების წინააღმდეგი. ამიტომ აი ამ თავარ მოცემულობას მე საქართველოსში ვერ ხედავ. შესაბამისად, მსგავს რაღაცას გამოვიწყავ. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იქნება თუ არა რუსეთისგან ბერ ზეწოლა ძალიან გულუბრყვილები უნდა ვიყოთ, რომ ვთქვათ, რომ არა, რუსეთის გამს გავსი რაღაც არ იქნება, მოსკოვს შერჩხება და პირიქით აქეთ შეგვეკითხება, ჩემი დახმარება ხო არ გინდათ ევროპულ ინტეგრაციაშიო, ხო? რა თქმა უნდა, მოსკოვი შეეცდება, რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს ზეწოლის მექანიზმები უკრაინის მიმართ, მოლდოვას მიმართ, საქართველოს მიმართ, მაგრამ მინდა გითხრათ, ბატონ თენგის ჩაგეკითხებით აქვე, როგორ ფიქრობთ, თუ კი იქნება ზეწოლა, გასაგებია ვთქვათ, ამბობთ, რომ იქნებაო, გაუძლებს კი საქართველოს ხელისუფლება, აი ვთქვათ, ჩემი შეკითხვა მაშინ მდგომარეობს, რამდენად გაუძლებს საქართველოს ახალ ახალი ხელისუფლება ამ ზეწოლას. ჯერ ერთი მარტო ხელისუფლებამ არ უნდა გაუძლოს, უნდა გაუძლოს ქვეყანამ და როდესაც საზოგადოება და ხელისუფლება ერთიანია თავის მოთხოვნაში და თავის ძალისხმევაში, მაშინ ის აუცილებლად გაუძლებს. აა გარდა ამისა, ვეთანხმები იმ გამოთქმულ აზრებს, რომ ძირითადი ინსტრუმენტები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ჩვენ წინაამდე, რუსეთის ფედერაციამ უკვე გამოიყენა. ეს იყო 2006 წელს, ეს იყო 2008 წელს, ეს იყო ეკონომიკური ბერკეტები, ეს იყო დეპორტაციის ტალღა, ეს იყო სამხედრო აგრესია, ოკუპაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აა ამიტომ არც სტრატეგიაში და არც ტაქტიკაში რუსეთის ამხრივ არაფერი არ იცვლება და რის გაკეთებასაც აპირებს ყველაფერი ძალიან ნათლად უწერია თავისი ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში, საგარეო პოლიტიკის დოქტრინაში და სამხედრო დოქტრინაში. ასე რომ ამხრივ არაფერი სიახლე არ არის. მე მგონია რომ ყველაზე მთავარი ახაც ვეთანხმები გამოთქმულ აზრებს იმას დაკავშირებით რომ ყველაზე მთავარი რაზედაც ყოველთვის ცდილობდა რომ ეთამაშა რუსეთს ეს იყო ქართველების ემოციურობა. ამიტომ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მათ არ მივცეთ იმის საშუალება, რომ საქართველოსში მოაწყონ რაღაც ახალი ტიპის პროვოკაცია, რომელიც შეაფერხებს აი ამ სწრაფას, თორე საბოლოო ჯამში რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში, ისე როგორც უკრაინის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნების მომავალი, მე პირადად თამაში ეჭვიარ მიყარება. ბატონ თენგის უკრაინაში ჩავიდა ოპოზიცია, ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩავიდნენ იქ, რომ გამოუცხადონ, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა ოპოზიციის ლიდერებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა ჩავიდნენ კიევში? იცით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩასვლაზე ან არ ჩასვლაზე, ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩავდივართ რას ვაკეთებთ, ხო? აა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, თუ ხელისუფლებაზეა ლაპარაკი და არა დაუშვათ პოლიტიკოსებზე, ცალკეულ პოლიტიკოსებზე. თუ ხელისუფლებაზეა საუბარი, მაშინ ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინაში, არის უკრაინის საშინაო საქმე. რა შეეხება მხარდაჭერას, მე ვფიქრობ, მხარდაჭერა არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ყველამ ვეცადოთ, რომ მხარდაჭერა ასე შემთხვევაში გამოუცხადოთ საზოგადოებაზე მოხსაუბარი, მხარდაჭერა გამოუცხადოთ და სოლიდარობა გამოუცხადოთ. უკრაინელ ხალხს, რომელიც მართლა გმირულად იბრძვის, რომ დაიცვას საკუთარი არჩევანი. რაც შეეხება პოლიტიკურ მხარდაჭერას, მე მგონი პოლიტიკური მხარდაჭერა არ არის მაინც და მაინც ჩასვლით გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ იყო მათ შორის ვილნიუსის სამიტი. მიუხედავად იმისა, იმ კრიტიკისა, რაც გაჟღერდა ა უკრაინის კონკრეტულად უკრაინის პრეზიდენტის მიმართ, მიუხედავად ამისა, შეხედეთ როგორი განცხადებები გაკეთდა გნებავთ გერმანიის მხრიდან, გნებავთ საფრანგეთის მხრიდან მხრიდან და სხვა ქვეყნების მხრიდან, როდესაც საუბარი იყო მოსახლეობის თავისუფალ არჩევანზე. ამიტომ ქვეყნის მხარდაჭერა, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ამ დიპლომატიური ძალისხმევით მიიღწევა და შეიძლება მას გამოხატულების დაუშვათ ისეთი კეთრი ფორმები არ ქონდეს. გარდა ამისა, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ოფიციოზის ნებისმიერი ნაბიჯი, ეს არის ოფიციოზის ნაბიჯი, რომელიც გაიგივებულია სახელმწიფოს მოქმედებასთან. ამიტომ ბუნებრივია, რაც გარკვეული სიფრთხილეები არის საჭირო. ბატონ თენგის ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ და დაგემშვიდობ. უბრალოდ დაგემშვიდობებით, აი უკრაინაში მიმდინარე პროცესები, ასევე აზერბაიჯანის პოზიცია ასოცირების ხელშეკრულებასთან და ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, სომხეთის გაცხადებული და ღია პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, აი ეს მიმართულება რო გავავითაროთ, აი საქართველოსთან მიმართებაში, რა შეიძლება იყოს რუსეთის მთავარი, თქვენ საუბრობთ რომ შესაძლოა იყოს ბერკეტე ზეწოლა საქართველოსზე, ხო? აი რა შეიძლება იყოს რუსეთის მთავარი მოთხოვნა? შესაძლოა რომ თუნდაც ვთქვათ ევრაზიის კავშირზე, რომელიც შესაძლოა რომ შეიქმნას, თქვათ, არ არის საუბარი დღეს დახვალ, თუმცა შესაძლოა და მნიშვნელობები კეთდება, რომ არის საუბარი ამაზე, რომ შესაძლოა ევრაკაზიის კავშირი შეიქმნას და საბჭოთა კავშირი გადაკეთდეს ევრაზიის კავშირთან. აი ამაზე მნიშვნელობა თუ შეიძლება იყოს, რომ თქვათ, რუსეთ საქართველოს ვექტორი შეიცვალოს და ევროკავშირის მაგივრად ერთ დღესაც, თქვათ, ну ვერ ვიტყვი რომ ინტეგრირებული ევრაზიის კავშირთან თუმცა მინიშნება იყოს რუსეთის მხრიდან ის რომ ევროკავშირის მაგივრად საქართველოს ვექტორი შეიძლება ევრაზიის კავშირისკენ როგორც ეს არის რუსეთს ბევრი რამის სურვილი შეიძლება ქონდეს მაგრამ ყველაზე მთავარია რა გვინდა ჩვენ რა უნდა საქართველოს მოსახლეობას და რა უნდა საქართველოს ხელისუფლებას და მე მგონი ეს არჩევანი გაკეთებულია და ან გაკეთებულია რა თქმა უნდა ქართული ხალხის მიერ და საქართველოს მოსახლეობის მიერ და არაერთხელ არის დადასტურებული ხელისუფლების მიერ. მათ შორის ისევ და ისევ უბრუნდები ვილნიუსის სამიტს, რომელიც მართლა ძალიან წარმატებული იყო და ის შეკითხვები, რასაც ახლა თქვენ სვავთ და რაც დღევანდელ დღეს რაზდაც მიმდინარეობს დისკუსია, ფაქტობრივად ვილნიუსის სამიტმა ამას ყველაფერს პასუხი გასცა, იმიტომ რომ იქ მოხდა არა მხოლოდ პარაფირება, არამედ დასახელდა ძალიან კონკრეტული ვადები იმისა, თუ როდის უნდა მოაწეროს საქართველოს როდის ექნება საქართველოს საქართველოს იმის საშუალება რომ მოაწეროს ამას ყველაფერს ხელი. გარდა ამისა, მოხერხდა ის რომ იმ პრობლემებზე რომელიც აწუხებს საქართველოს ამაზე ლაპარაკობდა არამხოლოდ საქართველო, არამედ ამაზე საუბრობდნენ სხვა ქვეყნის ლიდერები. ანუ ჩვენ გვაქვს ყველა წინა პირობა იმისა რომ ის საერთაშორისო მხარდაჭერა რომელიც გვაქვს და რომელიც კიდევ ერთხელ დადასტურდა ახალი პრეზიდენტის თუ ახალი მთავრობის მიმართ, ეს ყველაფერი გამოიყენოთ ძალიან სწორად იმისათვის რომ ის გზა რომელიც გასავლელი გვაქვს გავლიოთ ძალიან სწრაფად. კიდევ რუსეთ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება უნდოდეს. რუსეთს ნამდვილად არ უნდოდა არც ბალტიის სახელმწიფოების გაწევრიანება ევროკავშირში და ნატოში, არც აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების გაწევრიანება, საერთოდ არ უნდა ვარშავის ბლოკის დაშლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდა და მოხერხდა, იმიტომ რომ ხელისუფლება და საზოგადოება იყო ერთიანი და იყო თანამემდევრული თავის პოლიტიკაში. ასე რომ მე მგონი რომ იმაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ რა გვინდა და როგორ უნდა გავაკეთოთ. დიდი მადლობა ბატონ თენგის დაგემშვიდობებით და რეკლამა გვაქვს ეთერში არგუმენტებში რეკლამის ძროა დისკუსიას განვაგრძობთ სტუდიის სტუმრებთან ერთად უკვე რამდენიმე წუთში ასე რომ დაგველოდეთ და არგუმენტები რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ჩვენ განვაგზობთ საუბარ სტუდიის სტუმრებთან ერთად. დავით საყვარელიძემ დღეს დაწერა ბატონ ზურაბ Facebook-ის აკუთარ ვებგვერდზე მსგავსი შინარსის პოსტი და მინდა ციტირება მოვახდინო. ცოტა დიდია და ბოდიშს მოგახსენებთ, უნდა წავიკითხო. უკრაინის ყველა მხარედან ავტოკოლონები მიემართება კიევის მიმართულებით, ხვალპიკი იქნება ბუნებრივად და გეოგრაფიულად გარდაუვალია როგორც საქართველოს ისე უკრაინა ასდენ განვითარების და ცივილიზაციის გზას. წარმოგიდგენია რა ხდება როგორც უკრაინის ისე საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა სავარძლებში გამაგრებული მეხუთე კოლონის წარმომადგენლების გულებში ახლა ვაი თუ ჩვენი განკეთვის დრო დადგავ ალბათ ფიქრობენ თქვენი დროც დადგება საქართველოს რუსეთუ მეებო აცხადებს დავით საყვარელიძე ბატონო ზურაბ ვის გულის ხმობს თქვენი თანაგუნდელი რუსეთუ მეებში მოდოთ ვის გულის ხმობს ბატონ დავითი დაბრუნდება კიევიდან და მოგახსენებთ მაგრამ თუ სერიოზულად შევხედავთ ჩვენ მართლაც ძალიან მე უკვე ვისაუბრე ამას ძალიან ბევრი კითხვა გქონდა ა დღევანდელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვები დღემდე რჩება მაგრამ მე უკვე ვისაუბრე ამის თაობაზე ჩვენ გვაშფოთებდა ის რომ უნდა დავრჩეთ რუსეთთან ერთ-ერთზე გახსოვთ რომ ა ყოფილი აწუკე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მაგრამ ქართული ოცნების ლიდერმა სამოქალაქო სექტორში გადასულმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა იგივე მართულყართებზე რომ ეს უბრალო გაუგებრობა რაც ძალიან ძიმეთ იქნა დასავლეთში აღქმული ამიტომ მსგავსი ტიპის განცხადებები იყო გვახსოვს მისი ორაზროვანი განცხადება ევრაზიული კავშირის შესახებ აქედან გამომდინარე ის რომ ჩვენ კითხვები გვაქვს დღევანდელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი და ბუნებრივი და ნორმალურია მაგრამ მე მინდა ხაზ გაუსვა იმას, რომ ჩვენ თავარი კითხვა თქვენ რასაც სვამთ აბსოლუტურად ყველა სტუმართან არის რუსეთს რა ბერკეტი რჩება და აქაც უკვე ითქვა არმასოს კეთი თქვა თუ დავითმა იმასთან დაკავშირებით რომ ნიშნავანია ქვეყნის შიგნით შიგნით რა ხდება ქვეყნის შიგნით რაც ხდება ნიშნავანი არის რომ ძალიან ბევრ სფეროში განსაკუთრებით როცა უმცირესობების საკითხი არის თქვა იგივე რელიგიური უმცირესობების საკითხი ბევრი მიმართულებით იგივე ევროპული სტანდარტებისკენ გადაიდგას გზა. აღარაფერს არ ვეთქმერთი უკვე ახსენე შერჩევითი სამართალი. აქ ძალიან კარგად ითქვა ემოციის გამორიცხვა და საგარეო პოლიტიკიდან კარგი იქნება რომ საშინაო პოლიტიკაში წავსდეთ ემოციებს, იმიტომ რომ მე ციტატას მოვიყვან სიკორსკის ციტატას, რომელიც მან ვილნიუსში თქვა სამიტის დროს, როდესაც კითხვა დაუსვეს რომ საქართველოს ხელმოწერისთვის რა უნდა გააკეთოს, მან თქვა რომ კავკასიელები ემოციური ხალხი ხართ, მორჩით ვენდეტას ყოფილი ხელისუფლების წინააღმდეგ, კმარა განაგზეთ რეფორმები. ანუ ევროპელმა სიკორსკიმ ის როგორც იქცევა დღევანდელი ხელისუფლება მისი პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ეს ჩათვალა ემოციურობად თუ რუსეთთან ემოციურობის გამორიცხველი დღევანდელი ხელისუფლება ასევე ემოციებს გამორიცხავს ყოფილი ხელისუფლების მიმართ და დაასრულებს პოლიტიკურ დევნას და შერჩევით სამართალს ეს ნამდვილად უფრო დაგვაახლოვებს პრიუსოთან. დაზურაბ, მაინც გაიქეცით დავით საყვარელიძის პოსტზე. არ გავიქეცი არანაირად თქვენ მე და თქვენ ეთერის შემდეგ შეგვიძლიათ არ გავიქეცი პირდაპირ გეტყვით შეგვიძლიათ ნახოთ რამდენიმე რამდენიმე კომენტარი ბოლო დღების განმავლობაში რომელიც გაკეთდა მათ შორის ქართული ოცნების ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატის მხრიდან რომელმაც თქვა რომ საქართველოს წააგებს ეკონომიკურად ევროკავშირთან დაახლოებით. ასევე მე წავიკითხე სხვადასხვა სხვადასხვა განცხადებები. გეყოლება თეთერში ალბათ მოგვიწევს დებატები და აი, კაბინეტ კეთისას ექნება ეს საკითხული. ასევე ჩვენ ხშირად ისმის ხოლმე რომ ევროპული და ქართული ღირებულებები არის ერთმანეთთან შეუთავსებელი, რაც მე მაგალითად არ მემაჩნია სწორად იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ქრისტიანული ევროპის ნაწილი ვართ კულტურულად და ქრისტიანობამდეც ვიყავით ძალიან სწორედ ევროპასთან თანაზე არის კულტურის და ცივილიზაციის ნაწილი. აქედან გამომდინარე ჩვენ რომ ხშირად საუბრობთ იმაზე რომ რატო არ მივიღეთ ლუსტრაციის კანონი 90-იან წლებში ან თუნდაც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და ასე შემდეგ ეხლა საუკეთესო დროა ლუსტრაციისათვის, იმიტომ რომ მომდენო ერთი წელს განმავლობაში დავინახავ ზუსტად ვინატეხს განგაშს შემოკრავს განგაშს რომ არიქა ესე იგი საქართველოს კარგავს თავის იდენტობას, ევროპას არ უნდა დაუახლოვდეთ, დაუკარგავთ რაღაცას, ეს გამოჩნდება ძალიან კაფეთ. აქვს ხდომი ადამიანები დარწმუნებული ვარ, ყველანი გავართ სხვა პოზიციაზე, ყველას კარგად გესმის რომ სწორედ ევროპასთან დაახლოება არის საუკეთესო გზა რომ საქართველოს იყოს ძლიერი სახელმწიფო და შესაძლოა ჩვენ ქართული დემოკრატია კიდევ უფრო შეინარჩუნოს და გავაძლიეროს. ჩვენ თანაგუნდელებს აქვთ სხვა აზრი, ხელი საქართველოს ახალგაზრდებზე. გვაქვს უმაგისობა არის, მოდი ასე ვთქვა, წინა პერიოდში იყო ძალიან ბევრი გაუგებრობა ამ თავსაზრისით. ხელისუფლების <laughs> წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი იყო ესე მომართული. აი მოდი ოლიმპიადის საკითხთან დაკავშირებით მე მგონი ეს ამ თემაზე ვაუბრებთ რომ შევაუბროთ. კი ბატონო. იქნებოდა რაღაც მესიჯი რომ ჩვენ მივდივართ და ყველაფერი ისე იქნება ხელისუფლების წარმომადგენლებით მიდიოდა მთელი სახელმწიფო ვერტიკალი აეწყობოდა და ლაპარაკობდა რა თქმა უნდა ჩვენ აუცილებლად უნდა წავიდეთ დღეს იგივე ადამიანები ვნახეს უშეცვლილი ტონალობით. ანუ ასე იყო ხოლმე და ეს არის ცუდი ძალიან, როდესაც აი ბუნდოვანი იყო პოზიცია. თუ ეს პოზიცია არ იქნება ბუნდოვანი და დღეს ყველანი ვართ ამ განწყობაზე, მოვისმინეთ სათანადო განცხადებები და მე პირადად მართლა გახარებული ვარ გულწრფელად აბსოლუტურად კეთილი შურით მშურდა ყველა იმ ადამიანის, ვინც ვილნიუსის სამიტში მონაწილეობდა რაღაცა ფორმით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე იყო ჩემი ქვეყნისათვის და ამას ყოველთვის მივესალმები, მაგრამ ის რომ ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო და ძალიან ბევრ ადამიანს შეიძლება პოლიტიკურად საერთოდაც არ აქვს გათვითნობიერებული, ისე ლაპარაკობდა და ბევრი საეჭო განცხადება ჰქონდა ამ თვალსაზრისით მოსმენილი. იმედი გვაქვს, რომ კაფეობა, რომელიც თუნდაც აი ამ სამიტის შემდგომ ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირების საუბარში, მათ გამონათქვამებში შევა, ეს გადაედება ქვემოთ ვერტიკალსაც და ის ადამიანები, რომლებიც შემჩნეული იყვნენ ხოლმე ასეთ უცნაურ გამონათქვამებში მინიმუმ, ამას მაინც აღარ მოვისმენთ ხოლმე. ოპოზიციისთვის რატო არის ბუნდოვანი ხოლმე ხელისუფლების პოზიციაა. საპარლამენტო უმრავლესობის პირველი განცხადება უკრაინის მოვლენებზე. აბსოლუტურად არაფრის მთქმელი ერთი აბზაცი, ხო? ამიტომ უფრო ძალიან საფიო განცხადებები არის საჭირო განცხადებებზე აღვდოთ. წინა კვირაში საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებაზე რაღაც განცხადება გაიცემა და შემდეგ თქვენ თავდაქირავებით. მე შეიძლება მე შეიძლება მე შეიძლება <coughs> ეს ახლა ყოფილი მაჟორიტარობის დეპუტატობის კანდიდატი რაღაც იმას გავს რაღაცა იცოლის დისნათლულის მიზანში მაგრამ <coughs> რაღაცა თქვა მაგრამ ეს არ არის სერიოზული და რატომ არის სერიოზული იმასაც გეტყვი არასდროს არ იყო გაურკვევლობა იმ მაგისტრალურ კურსში ქართული ოცნების კოალიცია ქართული ოცნების იმ მაგისტრალურ კურსში რასაც ქვია ევროკავშირზე ორიენტაცია რასაც ქვია ნატოზე ორიენტაცია რასაც ქვია დეპუტატმა თოფაძე მას თქვა ევროკავშირზე უახსენეთ უახსენეთ პროდასალური ორიენტაცია ეს ძალიანობაში იძენა ივანიშვილის პოზიციაა მყარი კოალიციის წამყვანი პოზიცია ყოველთვის იყო ასეთი. ეხლა რაც შეეხება და მე არ მინდა გავექცე იმ მომენტზე უხერხულ მომენტებს არ მოპირებ ნამდვილად, იყო ერთი ერთადერთი მომენტი. ისეთ არის, როდესაც არის 6 პარტიის ერთობა. 6 პარტიის ერთობა როდესაც არის. ამ 6 პარტიის ერთობაში მithumet სწორდეს არის ხოლმე ხო? აბსოლუტურად პრაქტიკულად სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ პრაქტიკულად აღზნდა მთელი ერი რო ვიტყვი, გინდა პროდასობლების წინააღმდეგი იყო, პრორუსიციების წინააღმდეგი იყო და ყველა იმის წინააღმდეგი იყო. კოალიციაშიც იყო რაღაც გარკვეული მიხედავთ იმისა რომ ჩვენ ძალიან კაფიოთ პირველ როცა იქნებოდა კოალიცია მაშინაც კიდევ ფიქსირეთ რაღაცები იყო რაღაც ნაწილისხიდან ლაპარაკი ნუ თქვა და აი არ უნდა ფიგურირებდეს ხო პირდაპირ ვთქვა არ უნდა ფიგურირებდეს საქართველოს საკითხი რუსეთ დასავლეთის ურთიერთობაში მაშინაც თვლიდი რომ ეს არასწორია მე მაშინაც თვლიდი და ჩვენ აშინასწული ფაზა რესპუბლიკური პარტია ეკრებოდა თავისუფალ დემოკრატები და კიდე სხვაებიც რომ ასე არ უნდა ყოფილიყო ვიღაცეები თვლიდერობი იქნება ასე ჯობდეს მაგრამ ეს ძინაღმდეგობრიობა არ ყოფილა იმიტომ რომ ვიღაცა იყო რუსეთის აგენტი ან ვიღაცა არ იყო პრაქტიკამ დაგვანახა რომ ჩვენ სწორი ვიყავით და ამჯერად ეს პრობლემა არ დგას არასოდეს არ დგარა ეს თვითონ ბიზერევანიშვილის განცხადებებში და ყოველთვის იყო თავისუფალი ინტერპრეტაციის შედეგები უფრო აი რაღაცა ძალიან ისე რომ აი მან ასე რომ თქვა ესე იგი ამბლიშეს იგულისხმდა ასე ძალიან კაფეოდ ლაპარაკა დღესაკენ პარლამენტის თავმჯდომარე მასაბასთან ძალიან კაფეოდ ლაპარაკა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმაც და პიდაპიტყა იმან ჩემზე უფრო შორს წავიდა ღარიბაშვილი და თქვა რომ პრაქტიკულად დიდი განსხვავება საგარეო ურთიერთობაში იმ პრიორიტეტებში რაც საგარეო ურთიერთობაშია ჩვენსა და წინა ხელისუფლებას და საერთო ხელისუფლებას შორის არც არის პირდაპირ თქვა ეს ინტერვიუში ხა

როგორი ტენდენცია უკავია მინისტრს, სამინისტროს, რომელსაც ეს უცხებები აბარია. როგორი პოზიცია უკავია პრემიერ-მინისტრს, თავრობას, ერთმოვრე დეპუტატი, რა სიტყვის, ეს ამ შემთხვევაში ნაკლებად რელევანტურია, თუმცა დღეს ეს პრობლემები აღარ არის საერთოდ. თუ კი აქ იყო რაღაცა დეტალის, ცალკეულ დეტალებში ისეთი მომენტები, რომ შეიძლებოდა ზოგს ერთი ეთყვა მეორე და ვიღაცა გამოკიდებოდა ამ მომენტს, თუმცა მარშირაც ვამბობდით, რომ წამყვანი ტენდენცია ასეთი არ არის და დაადასტურა რეალობაც, რომ ასეა ეს დღეს, არა? მე მგონია დღეს ამას ლაპარაკ უბრალოდ უხერხულია ეხლა არიქა და წოდეთ რუსეთო მეუბა რომ მომიწოდებს და თუ გონია რომ ძალიან შეგვეშინდა ეხლა ჩვენ ახადა რაღაცა ბატონში აკვაგალდებით და ძალიან ცდება ეხლა შეიძლება ამ განცხადებაზე რა დავამკეთე ხა რა შეიძლება წამყვანი პირების მიერ განცხადებებს რომელზეც არის ხოლმე მინიშნებები რომ ეს გაუგებრობა დიპლომატიაში ხანდახან გარკვეულ განცხადებებს გარკვეულ დროში აქვს გარკვეული დატვირთვა ცხადია ჩვენ ყოველას გვესმის რომ რაღაც იმ ეტაპზე ეს ხდება რუსი სამხედროების მიერ მაგრამ იმ განცხადებას თავის დროზე ქონდა ის დატვირთვა რომ გარკვეულ შანსს ტოვებდა კონსტრუქციულ რეჟიმში თავიდან აერიდებინა ამ ავთულხართების გავლების პროცესის გაგრძელება. არ ვიცი გასაგება თუ გამოხატე, მაგრამ გარკვეული ლუშტი დაუტოვა იმ შემთხვევაში პრემიერმა რუსულ მხარეს აი ნორმალიზაციის მცდელობაში. საჭირო მომენტში მას ძალიან კაფეო შეფასებები ქონდა ისე როგორც ძალიან ხელისუფლებას. ახლა მეორე მომენტი. რა შეეხება საქართველოს ხელისუფლების კურს და კითხვას, ну აი განმეორდება თუ არ განმეორდება უკრაინის წინ. ახლა ხელისუფლების კურსი ცალსახად ისე როგორც არასდროს გეტყვით, ამასაც ხაზგასმით არის სწორედ ევროპული და ევროატლანტიკური. ყველაფერ პირველი რაშიც გამოიხატება კურსი არის შედეგი, საქმე. ამ ერთი წლის განმავლობაში იმდენი რამ გაკეთდა? დაიწყო საკანონმდებლო დონეზე, პარლამენტში. და მთავრობისა და პარლამენტის აქტიური მუშაობით. მთელი რიგი კანონ პროექტებისა, რომლებიც წლების განმავლობაში იყო გადავადებული და გაჭედილი, მაგალითისათვის გეტყვით სურსათის უნებლობის კანონს, რომელიც 2005 წელს მიიღეს და 4-ჯერ გადავადა ევროკავშირის დაჟინებული მოთხოვნის მიუხედავად, რომელიც წინაპირობა სწორედ იმ ნაწილის ასოცირების შეთანხმების, რომელზეც ჩვენ პარაფირება მოვახდინეთ, ღრმა და ყოველსმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის. ეს ერთი მაგალითია. იგივე ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, შრომის კოდექსი და ასე შემდგომ, ეს ერთ წელიწადში მოგვარდა. <clears throat> ეს ერთი. ეხა რაც შეეხება რაზეც თქვენ საუბრობდით, შიდა საშინაო დაავადება, შიდა რეფორმები. დემოკრატიის თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულები წავიწიეთ წინ. ჩვენ ჩავატარეთ უპრეცედენტო არჩევნები საქართველოს ისტორიაში, რომელიც იყო სულ ახლახანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ არის უბრალო ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა გამოწვევები ჰქონდა თუნდაც წინა არჩევნებზე, რომელიც იყო პირველი პრეცედენტი მშვიდობიანი ხელისუფლების გადაცემისა. მედია სასამართლო ძალიან ბევრი რეფორმა კეთდება, იმისათვის რომ ჩვენ არსებითად მივიწევთ ევროპისაკენ. და რაც შეეხება გამონათქვამებს და გარკვეულ დიქოტომიას თუ დისონანს ამ გამონათქვამებში, ბატუზურას მინდა გავახსენო მისი თანაგუნდელების ფრაზები, ის რომ ევროკავშირი არის ტიტანიკი და იქ არ უნდა ავიდეთ, იმიტომ რომ ჩავიძირებით, ეს არის კლეროტული ცივილიზაცია. ეს გამონათქვამები ეკუთვნის ნაციონალური მოძრაობის მთავარ რეფორმის ლიბერტარიანიზმის იდეოლოგიას, ასე ვთქვათ, სულ შთამბერავს და მისი გუნდის წარმომადგენლებს ძალიან დიდი ხანი სინგაპურიზაცია არ იყო ასე თქვა ეს ადამიანები ვარ ყოფილიყვნენ კალბოლტონკეთი თქვენ პარაფიებას მე ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობთ ბატონო ზურა და ძალიან ბევრი კვალიფიკაციას მე პატივს ვცემ მინდა გითხრათ არა მე მართლა ესე პირდაპირ გეუბნებით იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ და ვიცი ვისაც გოსხოთ მაგრამ ეს ფრაზები ისმოდა ბატონო ზურა და ეხლა დღეს რო თქვენ მართლა ყოფილი ექს მაჟორიტარი მე ფრაზებზე არ გადავდივარ მაგრამ როდესაც თქვენ კალბოლტონკეთი ფრაზებზე არ გა გადავდივარ, მაგრამ როდესაც თქვენ ახსენებთ მედიის თავისუფლებას, თქვენმა გუნდმა აღიარა, რომ ის რაც მოხდა აჭარის ტელევიზიაში, უკვე კანონის მკაფიოდ ეს ის კი არ არის რაც თავისუფლებაზე ხო უნდა ვიცხოვროთ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ალაპარაკი სამოქალაქო საზოგადოებაში რო ვიყავით რაზე და აი ამ ტელევიზიის ანტენებზე დარბოდა მთელი სამოქალაქო საზოგადოება ანუ დღევანდელი ფაქტი შეაფასე არ არის ეს დღევანდელი ფაქტი რაც აჭარის უზენესმა საწყო გააკეთა შეაფასე მე პროგრესი მიგინიშნებს რაზე დაურბოდით სოფლებში ხალხს შეაფასე თქმედება ეს ხო გააკეთა თქმედებები და იმიჩი რა ხდებოდა ბატონს არ მედიაზე ახლა ქმედებები ფასდება შეიძლება შეცდომები იყოს გადაცდომები იყოს სისტემურად იყო მედია სახელმწიფო სისტემურად დავით სრულად არა შესაძლოა ჩვენ გვესმის როგორ შეიძლება დღევანდელი სიტუაცია შესაძლოა გვესმის ევროპაში არა ერთი და ხდება რა ნამდვილად არა დღევანდელი ჩვენ ხო ლაპარაკობთ ერთი წლის განმავლობაში რა გამოსწორდება ადრე ხდებოდა და გვეუბნებოდა რა ხდებოდა ყველგან შეიძლება ბატონოზე არსებობდეს პრობლემები ეს არ არსებობს რომ არ იყოს გარკვეული გამოწვევა ამ პრობლემებს აღიარებ უბრალოდ მე იმას ნიშნის მოგებით რა ლაპარაკი ეს არ არის სისტემული ეს არ მოდის ცენტრიდან ნიშნის მოგებით კარგი მნიშვნელობა ახლა რა და კარგი ნულა გაკეთდა მე დავასრულე ეს არ არის ისება რა შეიძლება ხა წინა ხელისუფლებამ წამოაძღოს ახლანდებს ცოტა უღარ ხულია ჩვენ ჩვენ ნუ აუკრძალოთ ერთმანეთს რას წამოვაძახებ და ეს არის აბსოლუტურად კონსტრუქციული კონსტრუქციული განცხადებებზე მიდგამებთ ეგეთი განცხადებები შეცდომებს ვერ გამართლებთ წინა ნებისმიერი ხელისუფლების მიერ ჩადენილი შეცდომა. ჩვენ საუბრობთ რამდენად უწფელი არის საქართველოს ხელისუფლება მის ევროპულ მისწრაფებში. ხო და მაგას გეუბნები. მაგას გეუბნები. ჩვენ ლაპარაკობთ მომდენო ერთ წელიწადში რა უნდა იყოს. და მომდენო ერთ წელიწადში რომ მომდენო ერთ წელიწადში მომდენო ერთ წელიწადში ჩვენ დაგვიდეს ორი პირობა. იცი ხო? მომდენო წელიწადში დაგვიდეს ორი პირობა. არ უნდა იყოს შერჩევითი სამართალი და ყურადღება მივაქციოთ მედია თავისუფლებას. ეხლა, ოდესაც ასევე თქვენი ლიდერების მხრიდან მუდმივად ისმის კითხვები რუსთავი ორთან დაკავშირებით. უნებრივია. ჩვენ წინაკვირაშიც მოვისმენთ ისე რუსთავი ორის ეთერში, ხო? უნებრივია. ევროპელი ლიდერები ამ საკითხზე ამახვილებენ ყურადღებას. მე არ გეუბნებით, რომ ეს მაინდამაინც დღეს არის საკვანძო პრობლემა. უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რას გეუბნებიან ევროპიდან და რა უნდა მივიღოთ ხელდელობაში. პრევენციულად გეუბნებიან თუ ფაქტებზე გეუბნებიან? ნუ გაღიზიანებთ ეს. არ შეიძლება არ დგას დიდი მასშტაბი და მაგალითად აჭარის ტელევიზიის საკითხი არ არის იმდონის ან ის რაც თამას ტემალაძემ ჩაიდინა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე როცა დახურა გადაცები მაგრამ როდესაც თქვენ ამაზე აკეთებთ რეაგირებას ჩვენ ხო არ ვამბობთ რომ რეაგირებას არ აკეთებთ ხო მე ვიცი ბატონ დავით თქვენი პოსტებიც ვიცი მარტო დავით საყვარელიც კი არა ფეისბუქზე და ბუნებრივია თქვენს ასე ვთქვა აღიარებით პოსტებსაც მივესალმები ხოლმე მაგრამ აღიარებით რა სქვია აღიარებით ეხლა არა თქვენ ხშირად ჩადენილი და აღიარებით ხოლმე საკითხი რომელსაც გამოთქვამთ განსხვავებულად მივესალმები არა ბატონო მე განსხვავებით განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს და ყოველთვის გამოთქვამ ჩემას ძალიან ძალიან კარგი ეს მიღებული პრაქტიკა გახდა გაუბრუნდეთ აი ხაზებს თქვენ ახსენებთ ვიცავდით ბატონ ზურაბს, ფრაზები მიდაო შეგახსენოთ თქვენ თქვით და მისი თანაგუნდელების ფრაზები შეახსენეთ და მე მინდა ასევე მისი თანაგუნდელების მხრიდან ბატონ ზურაბის თანაგუნდელების ფრაზა და განცხადება შეგახსენოთ თქვენ მინისტრთან დაკავშირებით ბატონ ქეთი ბატონმა აკაკი მინაშვილმა მოიხსენია თქვენი მინისტრი პატა ზაქარიაშვილი რეინტეგრაციის დეზინტეგრაციის მინისტრად და არა რეინტეგრაციის მინისტრად და მან თქვა რომ ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობენ რომ ზაქარიაშვილი არის არა საქართველოს მინისტრი, არამედ რუსეთის მინისტრი, რომელსაც ავიწყდებავ, რომელი ქვეყნის მინისტრია. მე მაინტერესებს აი თქვენი შეფასება. რის საფუძველზე აკეთებს ოპოზიცია ასეთ განცხადებას? ეს მე არ მკითხოთ რის საფუძველზე, იმიტომ რომ მე ამაზე მართლა სერიოზულ არც ვიცი სერიოზულ კომენტარს ვერანაირად ვერ გავაკეთებ. იმიტომ რომ აი მეკითხოთ აი ფრაზები ამ კონტექსტში აი რუსეთ თუ მე ბიდან გამომდინარე რომ ვისაუბროთ, რა ზი არის მინისტრი? ევროპისკენ თუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ ასე ვთქვათ ფრაზაზე მთხოვთ კომენტარს, მე გეტყვით იმას, რომ მე ვფიქრობ ამ ადამიანებს ვისი ციტირებას თქვენ მოახდინეთ საერთოდ მსგავსი ეს ხო სრული სილისწამება და აბსურდია, მაგრამ ასეთი ტიპის შეფასებების გამოთქმისას მე მაგალითად მათ ადგილას რაღაცნაირად მოუხმობდი მორალს და საკუთარ წარსულში ჩავიხედავდი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ მიმართულებით, რასაც დღეს პატა ზაქარიაშვილი და ჩვენი ჩვენი უწება ხელმძღვანელობს კონფლიქტების მოგვარება. დაგვდა უმძიმესი მდგომარეობა. საქმიანობის შედეგით თუ უმოქმედობით ამას მიზეზბრალეულობაზე ახლა არ ვსაუბრობ, მაგრამ ამ მართლობის ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდში მოხდა ფაქტობრივად ქვეყნის კიდე უფრო მეტი დეზინტეგრაცია ზუსტად რაზეც რასაც ცილსამებენ დავშოთ პატა ზაქარიაშვილის რომ ამოცანა გახლავთ რა ხა ჩიხური სიტუაციიდან გამოიყვანოს ეს სამშვიდობო პროცესში რომელშიც დაგხვდა უმძიმესი მიმკვიდრეობა კიდევ ერთხელ ამბობ და ნებისმიერი ნაბიჯი რომელსაც ჩვენ ამ მიმართულებით გავთ არის სწორედ იმ სულის კვეთებით რომ რამენაირად აი ეს ჩიხში შეყვანილი სამშვიდობო პროცესის შევძინოთ გარკვეული ასე ვთქვათ, დინამიკა. ხედავთ თქვენ რაიმე ნიშანს ამ სას? ხედავთ, გეტყვით რას? აი კონკრეტულად გეტყვით რას? იმიტომ რომ ჩვენ ბატონო ზურაბ განსხვავებით იგივე ძინა ხელისუფლებისაგან ჩვენ პოლიტიკას არ ვაგებთ ხმამაღალ პიარზე. მე მგონი ამას ამაში დარწმუნდა უკვე სულ საზოგადოებაც, მოსახლეობაც, ჟურნალისტებიც და ალბათ თქვენც. ეს არ არის ჩვენი ამოცანა. ამიტომ ბევრი რამ რაც დღეს არ ხდება, ასე ვთქვათ, ფორმალიზებულად, ჩვენ ხშირად ამაზე ვერ ვსაუბრობთ, მაგრამ მინიშნებებს ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, საზოგადო ხდება, უნდა იცოდეს უბრალოდ საქმე რომ არ დაზარალდეს, იმიტომ რაღაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ, შეიძლება კონტაქტებზე არ საუბრობდეთ ხმამაღლა. საქმეს ვაკეთებთ და ჩვენი ამოცანა და ჩვენი გასაღები კონფლიქტის მოგვარების სწორედ მდგომარეობს ჩვენს ევროპულ მომავალში. ამიტომ ჩვენს უყველა აი ეს იგივე განცხადებებს და ცილის წამებებს უკავშირდება. ასე ვართ მონდომებული და მთელი ძალისხმევით სწორედ ამიტომ ვიბრძვით იმის საკერო ჩვენი ჩვენს ევროპულ მომავალს საფრთხე არ დაემკვიდროს, იმიტომ რომ კონფლიქტის მოგვარების ერთ-ერთი გასაღებია. ეს არის ის მომავალი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ აფხაზებსა და ოსებს. განსხვავებული მომავალი იმისაგან, რაც აქვთ დღეს. და ეს არის რუსეთის თქვენიცით როგორი გავლენა, რომელიც ყოველთვის კმაყოფილებას არიწევს ადგილობრივ მოსახლეობაში. ეს არის გზა, რომელთაც ჩვენ ზრუნავთ იმ ჩვენ დევნილებზე, რომელსაც ხშირად საუბრობენ ხოლმე. მე ყოველთვის ამ საკითხზე საუბრობ ჟენევაში, პირადად ვიღებ მონაწილეობას და ხშირად გვაბრალებენ, აი გავიწყდებათ. არ გავიწყდება ბატონებო, მაგრამ ამ დევნილებს შეძახილი კიაშველი საქმე ჭირდება. ისინი უკვე 20 წელიწადი ასეთ პირობებში ცხოვრობენ და საქმე სამშვიდობო პროცესს ჭირდება და დაძრა. აი ამიტომ ვიძახი მე რომ ეს არის ინსტრუმენტების ერთობლიობა, ეს არის პოლიტიკა, რომელიც გათვლილია გარკვეულ შედეგებზე. ეხლა მე მახსოვს პარლამენტში თუნდაც ჩემი გამოსება, როცა კანონში შემოქონდა პირველი ასე ვთქვათ მოსმენით იყო კანონში ცვლილება, რომელიც მიმართულია ერთ-ერთი პატარა ნაბიჯია, მაგრამ გარკვეული ნაბიჯია იმისაკენ, რომ რაღაცა ხელი შეეწყოს სამშვიდობო პროცესს და მახსოვს დღეების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების ასე ვთქვათ ცილისწამება მე სხვა არაფერს არ და რა თქმა თქმა უნდა დეპუტატები არიან და აქვთ ალბათ უფლება რომ გამოხატონ, მაგრამ ძალიან ძიმეა, როდესაც ისვენ ამას ადამიანებისაგან, რომლის მართლობის პერიოდში შეიქმნა ასეთი სიტუაცია. მოხდა ქვეყნის 20%-ის ღია ოკუპაცია, მოხდა სამხედრო ბაზების დაექსმაგება, და ეს ხდებოდა დაიწყო მართულხართები სხვათაშორის და მაშინ არ მახსოვს მე 2009 2010 რაც რაღაცა დიდი ამბავი არის რო თითქმის აღარ გვაქვს მოგეცემა სოჭზების საკითხი კი ბატონო მოკლედ თუ პასუხებ ძალიან მოკლედ რა ჩვენ ცეცაშველები ბატონს რაც ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენ საუბარი დაიწყეთ იმით რომ ის რაც გააკეთა 2008 წელს სამხედრო აგრესია რუსეთმა ეს იყო სწორედ იმის შედეგი რომ ჩვენ იმის გამო რომ წავართვით ენერგობერკეტი და ბევრი ეკონომიკური ბერკეტი, მას სხვა არაფერი დარჩენოდა საქართველოს, ასე თქვათ, თავის გავლენის სფეროში დარჩენის მცდელობისათვის. სამწუხაროდ, ჩემთვის სამწუხაროა მიუხედავად ოპონენტების სადმე პირადი პატივისცემისა, სამწუხაროა რომ დღევანდელი ხელისუფლება ამ 1 საათიან დისკუსიაშიც ამ წეს ვერაბარებს რომ საბოლოო ჯამში მათი საუბარი არ მივიდეს იქამდე, რომ თითქოს ის რომ რუსეთმა სამხედრო აგრესია განახორციელა, ეს მაინდამაინც რომელიმე კონკრეტული ხელისუფლების ბრალია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს რუსეთის საქართველოს ბომბავდა და ცდილობა ჰქონდა და გააკეთა კიდევაც ოკუპაცია სამაჩაბლოში გამსახურდიას დროს, აფხაზეთი მოხდა შევარდნადის დროს, 2008 წელს სამხედრო აგრესია ვიცით და მინდა გითხრათ კონკრეტულად რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე უბრალოდ ამის გადმოტანა მე ვფიქრობ, რომ არასწორია. ჩვენ ახლა საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, როგორ მოვაგვაროთ პრობლემა და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ხოლოდ ძალიან კაფეო განცხადებით, რადგან ხაბატონმა ფიქრი ამ ძალიან კარგად ისაუბრა, ჩვენ შევძლებთ ჩვენი სათქმელი უთხრათ სოფლოს. ეს ერთი, მე მეორე. ძალიან კარგი ჩვენ არანაირად მზადავართ, რომ ვაღიაროთ თურამეს გააკეთებს ხელისუფლება, მაგრამ თქვენგანაც ვითხოვთ იმას, რომ როდესაც რუსეთმა სამხედრო აგრესია გააკეთა და რეკორდულად უმოკლეს დროში ჩვენ შევძელით ახალი დევნილების ახალი ტალხის საცხოვრებელი სახლის მოგვარება თუნდაც ხო მე მახსოვს რომ მაშინდელი ოპოზიცია კი როდესაც 43 თვეში აშენებს 9 და 11 სოფელს შეიძლება შენებლობის ხარისთანაც იყოს კითხვები მაგრამ როდესაც მაშინდელი ოპოზიცია მთელ პიარს აგებდა იმასთან დაკავშირებით ამასთან დაკავშირებით ეს იყო სწორედ ჩვენი საზოგადოების ერთიანობის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ არა ვართ ამის მიმართ. ამიტომ ჩვენ დაგიფასებთ ყველაფერს, მაგრამ თქვენგანაც ვითხოვთ, რომ ის რაც გაკეთებულია, ამაზე ვთქვათ, რომ რაღაცა გაკეთდა და ამიტომ და მომავალზე როდესაც ვლაპარაკობ და ჩვენ მიგითითებთ რაღაცაზე, ამაზე ჩემი სურვილი იქნება, რომ თქვენ არ გაღიზიანდეთ და ოკუპაცია დეინტეგრაციის მინისტრიაო თქვენი თანაგუნდელი ამაზე რაღაცა კომენტარი როდესაც ჩვენ ჩვენ გვესმოდა არამკაფიო განცხადებები განსაკუთრებით იგივე პატა ზაქარიაშვილის ხრიდან და იყო ძალიან ახლოს იმასთან ეთქვა რომ ომი დაიწყო საქართველოს და უთქვამს კიდევაც მე მაქვს მისი განცხადებების ამონაწერი როდესაც ასეთ რამეს ისმენ და მთელი ტვირთი გადმოა გადააქ არა პუტინზე არამედ გადააქ საკუთარ ხელისუფლებაზე არ არის გასაკვირო ზოგიერთი ჩვენთაგანი ამგვარ განცხადებას აკეთებს. არა, კიდევ ერთხელ ეს შეგვიძლია გვერდზე გადავდოთ და ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რა უნდა გავაკეთოთ და თქვენ რაც ვილაპარაკეთ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არის ევროინტეგრაციის გზაზე გადის, ეს იყო ჩვენი პოლიტიკაც, უამრავ განცხადებას და ციტირებას მოგიტანთ. თქვენ ციტიცეს? ამაში ბუნებრივია გეთა. ციტირებები კი არა, საქმე. ბატონ დავით მირცაც საშუალება. შეიძლება ერთი კოალიციის წარმომადგენელი იყო და ჩვენ რა ვქნა ჩვენ, ეხა თუ ამაში გაიმართა და ამხოვრესაც საშუალება. ჩვენ და ჩვენ ერთმანეთს გადაყოთ 9 წელიწადზე, მაშინ რა ვქნათ დანარჩენმა საქართველოს. კაცრადას მინდა ვთქვა. იცით რა, როდესაც ჩვენ არა ვართ, არანაირი წინააღმდეგი არა ვარ და პირიქით მიესალმებით კრიტიკას და საგნობრივ კრიტიკას და ყველაფერს, მაგრამ ერთ რაღაცაზე, ერთ თალი გითხრათ. მე პირადად მაგ ძალიან მწვავე რეაქცია ხომ რა. დიახ. როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ძინა ხელისუფლების წარმომადგენელი რაღაცა კრიტიკულ განცხადებას აკეთებს თქვა მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით როდესაც იკლაპარაკობს რაღაცა დეზინტეგრაციის მინისტრზე, დეზინტეგრაციაზე, ტერიტორიების დაკარგვაზე, ტოლვილებთან ურთიერთობაზე, ну რაღაცა არსებობს, იცით რა, იმიტომ რომ ეს მისაღები იქნებოდა იმ შემთხვევაში თუ ის თვითონაც აღიარებს რაღაც საკუთარ პასუხისგებლობას იმ პერიოდზე მაინც. ოდესაც თვითონ იყო ხელისუფლებაში საქმემ შენმან გამოგაჩინოს ეს რეკლამა ოდესაც <clears throat> შედეგი გვაქვს ახეზე ხო შედეგი გვაქვს დაკარგული ტერიტორიებით შედეგი გვაქვს ყოველებზე რო ლაპარაკობდა დევნილებზე ასევე შედეგი გვაქვს იქ რო იქ თელი ზონდერ ბრიგადებით იყო ეს დევნილებზე <clears throat> მართვა გამგებლობა იქა და უამრავი საწობები აღმოჩნდა იქ სადაც დევნილებზე კონკრეტული ტვიტი რა არის ტყუილი რა ტყუილი რა არის ტყუილი ტყუილია და არის ტყუილი რა აბსოლუტური ტყუილია რასაც თქვენ ლაპარაკობთ რა არის ტყუილი კონკრეტულად აი რასაც მე რასაც ახლა ამბობ აბსოლუტურად ყვილია და დღესაც რასაც თქვენი მინისტრი დევნილების ერთი წამი რა დავით რასაც დევნილების მინისტრი დღესაც სახლებს აბარებს ყველა ყველა სახლის მშენებლობა და ის პროექტები ზონდერბრიგადებიდან ბაზლიბასიშვილი ტყუილია და აღარ შეგვიძლია რა ვქნა რა გადავიდეთ ზონდერბრიგადებზე ნუ გადადიხართ როგორც ჩვენ დავიწყეთ დევნილების მე ამიტომ გეუნები და რა შეიძლება და გერძი ამბავია ხო იმით შეიძლება და გაცვლები თუ გაცვლები 35000 გეუნებოდა არა უკაცრავად 35000 თქვენ გაზდებით რა თქვენი გაზდებით კი ტყუილს თქვენ გაზდებით ნუბრაზდებით ის ამბობთ აბსოლუტურად როგორ ვარო ტყუილს გაზო როგორ მართავდეთ ტოლვილებს არ მახსოვდეს მაინც ეხლა რა და რასაკეთებდი და როგორ ყიდით ხალხიდან სახელმწიფო ეხლა როგორ ხალხს ხდით სახლებიდან და უამრავი ფაქტია დაფიქსირებული კაცო გადაღებულია ეხა მაბრმავებ და შეძლებდა არ გაწყვეტინებდით ბატონო ზურებ არ გაწყვეტინებდით პირილით ნუ ველაპარაკე პირილი დაგელა ლაპარაკე მაგრამ უსინდისობასაც აქ საზღვარი მართლა რა რა სინდისით როგორ უნდა წავუმატო შენ პირადად ზურაჭიაბეროშვილმა თუნდაც მე პირადად დათოზურაბიშვილს ან თქვენ ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობას გაპატიებთ ბაშო არ შეიძლება კორექტურობა ძალიან ნერვიულია ბატონო ზურაბ ბატონო დავით უსინდისობა უსინდისობა გაპატრონო. პირდაპირ ეთერში ვარ. გაპატრონო. არ მოვიდოდო. შენი საპატიებელი ამჭირს მე. თქვენი საპატიებელი არაფერი არ ამჭირს და ნაციონალურ მოძრაობას. თქვენობით საუბრობთ თუ შენობით. დასნა თუ შეწყვეტილებით და შეგიძლიათ ისე გააგზავნოთ. ადგილი არ ყოდეს თქვენ მოგიწოდებთ რომ გააჩეროთ ბატონი იაბერაშვილი უცეს მე ვლაპარაკო. კი ბატონო, თუ შეიძლება ეს საშუალება გადავთვალოთ. არა, თქვენ არ დამაცადეთ. არც ვცდილობთ გადაფარო. არა, აბა რასაკეთებ ახლა? უბრალოდ ძალიან განერეულებული ხართ და მოგიწოდეთ რომ დაწერა. კარგი, ბანაზორა, მიფცეთ საშუალება დავიდეს დასულს აზრი. ერთი წუთი. მე განერეულობა და შეიძლება იმაზე რომ დაწუხო. შეიძლება კორექტულად დავანდავდეთ. და არ მომელოდი მართალი კითხა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი მაჩნია ცოტა რაღაცა შედარებით მაინც ხვებთან რაღაცას ინდის ნასახი აქვს და რაღაც იმისთან იდიოტობას მაინც არ იტყვის, სადაც მოტორი საფარიზე კარგია. კორექტულად შეიძლება. თუ შეიძლება პირდაპირ ეცემება და ეხლა ყველაფერაკები ღირსებაზე არ მეტყველებს კარგად როგორც ეხლა საუბრობთ ბატონო ასე ისა ჩემ ღირსებაზე ჩემ ღირსებაზე კარგად არ მეტყველებს როგორც საუბრობთ არ არის იდიოტობა რასაც ბატონი საყვარელიძეა არ დავით ძალიან კარგად თუ შეიძლება კორექტულად ჯობია რომ დაწნარდეთ და უფრო დაწნრებული მომბრძანეთ ხოლმე ეს და უკაცრავად რა თუ შეიძლება თუ შეიძლება ან გააჭერდეს კაცებს ველაპარაკო არა უმეჩები ამის მოთმენა ეთერში უბრალოდ არ შეიძლება ბატონო ბატონო ბატონმა დავითმა დაასრულოს და მე შემდეგ თქვენ მოგცემთ საშუალებას ვეტირო ვეტირო კაი ლაპარაკები რომელი არა ბატონო არა რა რა ლაპარაკებით ახლა კაცო რა ზო ლაპარაკობთ აკა დაასრულეთ თქვენი აზრი და შემდეგ ბატონო შესაძლებელი ხა თუ მე საერთოდ ჩამოყალიბო ჩემი აზრი და რა რა გისმენთ კი ბატონო მაშინ მეტყვით არა აქვს როგორც ჩიკატილოს არა აქვს მორალური უფლება რომ ილაპარაკოს ბავშვთა უფლებებს ხალთა უფლებებს და როგორც ბრეივიქს არა ბავშვთა უფლებებს ილაპარაკოს ისე არა აქვს ზურაბჭიაბერავშის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს სერიოზულად გველაპარაკოს ჩვენ ახალ მედიის თავისუფლებას არა აქვთ, იმიტომ რომ მათ ჯერ კეთილი ინებონ და ის რაც მიქარული აქვთ, ის აღიარო. ძალიან მარტივია ესა, რა და ეხლა ცოტა რთული <coughs> მე ზერ არ მივეკუთრები იმ ხალხს, რომელიც ძალიან ემოციურად რეაგირებს ასეთ საკითხებზე, მაგრამ უსინდისობას რო წავიგე, ტყუილიაო, მეუბნება, ესე იგი ჩვენ რო დავლიტობლებს თან გადავყევით, არაფერი არ წყופილა, არ ზონდები ბრიგადები არ ყופილა, არც ის არ ყופილა, მილიარდები გამოგიყვეს და 4 მილიარდი გამოგიყვეს და რა დღეს ჩააგდოთ, ხალხი საკლებიდან ყავდათ გამოხრელი გას. ანიქ რა დღეს ჩიყავდათ, იქ სამეგელოში წაიყვანეთ. დიდი მადლობა ბატონო. ხო, სწორია, არაფერი დიდი მადლობა არ უნდა. ფაქტებია ეს ასე თავშედურად თავშედურად ამოდი ხარ მადლობა თქვენი აზრი დაფიქსირებისთვის ბატონ დავითი შეიძლება რომ როგორ შეიძლება ასე როგორ შეიძლება ასე რა თქმა უნდა მივცეთ რა ბატონ ფიქრია სულ ბარაძეზე მინდა და ბრალ არ მომეცით საშუალება და მომეცით საშუალება კი ბატონო გაძლევთ საშუალებას კი ბატონო გისმენთ ბატონ დავითი თავიდან შეიძლება არ ვიწყებ თავიდან ძალიან მარტო მარტივ რაღაცა არ დავსრულებია ბატონ დავითი როგორ შეიძლება გისმენთ განცხადება გაიქნა პარლამენტის საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული რაღაცა ესეთი 2 მილიონი განცხადება და მართლაც და იყო პროვოკაციული განცხადება პრაქტიკულად ისაც ჩემთავაზე ნაციონალურ მუზეუმს რომელიც პრაქტიკულად იქნებოდა პირდაპირი ჩარევა მ უცხო ქვეყნის საქმეებს სადაც იყო დედის გინება პირდაპირ უკრაინის ამჟამინდელი ხელისუფლების და რუსეთის კიდე ცალკე ის რაც იქნა მიღებული იქნა ძალიან ზომიერი და ძალიან სწორი ტექსტი სადაც უკრაინის ამბავის იყო ნახსენები სხვადასხვა და რომელსაც სხვადასხვა სწორადაც უმრავლესობა შეიმუშავა ის ტექსტი ეს იყო ძალიან სწორი პოზიცია ახლა გამოდიან და გვეუბნები რეზო რატომ იყო და თუ არ არის იქ ესე იგი ისეთი რაღაც უფრო რადიკალური ძალიან სწორი პოზიცია დაიჭირა ხელისუფლებამ იმ შემთხვევაში და ამიტომ როდესაც ასეთ საყვედურებს ამბობთ განსო ცოტა მერე ნუ გიკვირთ რა რაღაცა ის პეტრის შეფასებები იგივე აგი ბატონ საყვარელის ნაირი გამადოგორ ეხა იმას შეუძლია ბიძახოს წრწოდეთ რუსეთულ მეუბა იმას შეუძლია უძახოს თურმე იყო ნოაღლატები და მე არ შემიძლია გამონათქვას გამონათქვას პიროვნებაზე არ ვამბობ აი ამ გამონათქვას იდიოტობა უწოდა ესა თურმე გადაჭარბება და შეურაცხყოფა და ის არ არის შეურაცხყოფა დეზინტეგრაციის პირის მოღალატეს რო ეძახი და რუსეთულ მეს რო ეძახი და აღასე კარგი მოღალატე ეს არაფერი არ ხდება აქნენ გამომდინარე მოგწოდოთ კორექტულად მე პიროვნულად არავის არ მოგინა შეურაცხყოფა მე ნათქვამზე ვლაპარაკ უკვე უკვე შევრა გამონათქვამები ხელებზე ვლაპარაკობ ბატონო ეს გამონათქვამა არ მივესალმები რომ დაწყებით და მიხვდით რომ ეგ რეტორიკა უნდა შეგეცვალათ ამას მივესალმებით რაღაც ხელებს და რაღაც ფიქრიას მეცეცაშვილი და რაღაც მივესალმებით რეტორიკას ფიქრიას ვაცადე შეიძლება ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმიტომ რომ მე მართლა მართლა ძალიან მაწუხებს აი ის მომენტი რასაც ამ ეთერშიც მიუხედავად თემისა ისეთი თემისა რომელზეც თავიდან თითქოს რაღაც სხვანაირი განსხვავებით ყავით ყველა მესმის დავით მაგრამ ერთი წამით იცი როგორი ვითარება არის რომ აა მაშინ ჩავატაროთ ვადანდელი არჩევნები მე ამ წუთში სულ არ მინდა, მაგრამ იმიტომ რომ რაღაცა ეს ხალხი აგირჩიათ თუ თქვენ წაირჩიეთ ესეთ ნემათ ოპონირების რეჟიმში პარლამენტში. რუსეთუმე სურო მეძახოს დავით საყვარელიძემ ან ნებისმიერმა ნახევარმა საქართველოს არ მივიღებ ნამდვილად საკუთარ თავზე და არც გაუბრაზდები ამას, იმიტომ რომ ზეგ მაზე გამკიცდება ვინ არის მართლა რუსეთუმე, ვინ არ არის. ეს სწორედაც რო არ არის პრობლემა ნამდვილად, მაგრამ ის რომ ოპონირება არის აუცილებელი დავით და ის რომ ის რომ თქვა 9 წლიანი უბედურებები ერთი წამი მე კარგად ვიყავი მაშინ მე ყველაფერს შევადგენ მე ხარ გელაპარაკები დავასრულებ ერთი წამი თუ შეიძლება პოზიციით დავლაპარაკე ის რომ 9 წელიწადი 9 წელიწადზე ძალიან ბევრი სალაპარაკო გვაქვს მართლა თითოეულ ჩვენთაგანს ეს იმას არნიშნავს რომ იმან გადაფაროს ის რაც დღეს სალაპარაკოა იმიტომ რომ დათო ეს ხელისუფლება ერთი წელია ჯერ э, მოსული ხელისუფლებაში ჩვენ აი ორ კარგად ჩატარებულ არჩევნებზე ვლაპარაკობთ და მეთავადაც არაერთხელ აღმინიშნავს ეს მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ პოლიტიკურ ძალას ამ არჩევნებში შედეგი თვალსაზრისით არ ქონდა სახარბიელო ვითარება რბილად რომ თქვათ ხო? მაგრამ მე ძალიან ველოდები როგორი არჩევნები ჩატარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, იმიტომ რომ როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე მხოლოდ მეორე შედეგზე იყო კონკურენცია, ჩვენ არ ვიცით რეალური კონკურენციის შემთხვევაში როგორ ჩატარდებოდა, მაგრამ ამაზე არც ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ეს იყო პოზიტივი, ეს პოზიტივი წაადგა იგივე ვილნიუსის სამიძე ჩვენს ქვეყანას და ბუნებრივია ერთნიშნულოვნად ვამბობთ რომ ეს არის პოზიტივი, მაგრამ გვაინტერესებს ხვალ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები როგორ ჩატარდება, იმიტომ რომ ეს რეალურად ველოდებით რომ კონკურენტული არჩევნები იქნება. მედიასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ ეხა რომ აი ჩემნაირი ადამიანისთვის მედია ძალიან გაიხსნა ვერ გეტყვით ამას ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პრობლემებს ვაწყდებით იმ მედიაშიც, რომელიც ყოფილ ხელისუფლებას უჭერს მხარს და იმ მედიაშიც, რომელიც დღეს ახალ ხელის ის ჩეულებრივი პრობლემები რაც ძალიან ნაცნობია დათო ოპოზიციაში ოფნის პერიოდში. ხაობას ახლა იმაზე რო აღარ არის ლაპარაკი იმ მედის შევარდნაზე და დარბევაზე, ამაზე რა თუნდა ლაპარაკი ახლა. ეს მართლაც შეუდარებელი კატეგორიებია მასშტაბის თვალსაზრისით, მაგრამ ის რომ პრობლემები არის არის და ეს პრობლემები უნდა მოგვარდეს და იმის რომ თქვა გავა რაღაცა პერიოდი ერთი საანგარიშო წელიწადი და რა პრობლემა ამისთან არის პოპულარული ხელისუფლება პირველ პერიოდში არის და მე როცა არაპოპულარული ხდება ბევრჯერ უწევს არაპოპულარულ რამეებზე წასვლა ეს რომ არ მოხდეს ხელისუფლებაში მოსულ ადამიანებს რომ არ გაუჯდეთ იმის განცდა რომ ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში და ხა ჩვენ როგორ გვინდათ ისე მართლა დაინტერესდება თქვენ რა პრობლემა უნდა გქონდეთ თქვა და ფიქრი აჭიხლაძეს არა ის პრობლემა რომ როდის მე გინახავთ ვთქვათ, იგივე, თუნდაც რუსთავიორზე ნაციონალებისა და ქართული ოცნების გარდა დებატებში ვინმე მიწეული წარმომადგენელი არასაპარლამენტო ოპოზიციის. არა, არ ვამბობ, რომ ხელისუფლება აკეთებს, ამას აკეთებს ის ვიღაცა ნამაში. ტელეკომპანია მაესტრო თქვენთვის ხია. არა, მე მაესტროზე ამლაპარაკო ამას, მაესტრო ხარია იყო და იმედია რომ ღია დარჩება და იმედი მაქვს რომ მაესტროსნაირ ტელევიზიებს ექნებათ სწორედ შესაძლებლობა იმისა რომ უფრო გაფართოვდნენ და უფრო მეტი შესაძლებლობა იყოს აბსოლუტურად პოლიტურად გულწრფელად ამ შემთხვევაში ჩათვალეთ რომ პირადი სარგებლიდან გამომდინარეც კი ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ამისა რომ ეს ასე იყოს და მოდი ყველაფერი გავაკეთოთ იმ მიმართულებით რომ ოპონირება რომ აუცილებელი არის და ოპონირების რეჟიმის გარეშე რომ ყველა ხელისუფლება გაველურდება ამაზე ეჭვი მე მგონი არ უნდა ავიღოთ ნუ აიღეთ ისეთ სტილს დავით ახლა მე მესმის რომ ძალიან რთულია მოითმინო მართლა ბევრი რამ თუნდაც მე სულ ცოფდებოდი, როდესაც დეკრიმინალიზაციაზე იწყებდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ეხლა ლაპარაკს და მთელი ცხოვრება გავლიეთ იმაზე ლაპარაკში, რომ ბიზნესის და ეკონომიკის დეკრიმინალიზაცია იყო აუცილებელი. კი, მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ მომავალზე ორიენტირებული, უნდა ვილაპარაკოთ დღევანდელ დღეზე და ხვალინდელ დღეზე. იმაზე ილაპარაკოს სამართალმა, აი აგერ სამართალშია მიცემული ეს კაცი და ნახოთ როგორ დასრულდება. მაგრამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. <coughs> მოდი რა ამა ამაზე შევთანხმდეთ, რომ მარტო ის რიტორიკა რო არ გამაგონოთ თქვენი ხმა, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ცუდები ხართ, გამოდინება შედეგის მომპოზიციიდან რომ იცი რა, შენ ცუდი ხარ, იმიტომ რომ მე კარგი ვიღავ, ეხა ამას ვერ მინდა. არა, ხო, ეგ სხვა თემა, მაგრამ ყოველთვის მისაღებია. კი ბატონო, ყოველთვის მისაღებია და სრულიად გეთახმებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის უდიდესი საფრთხე და მე მგონი ამაზე საქართველოს მისწავლა წინა ხელისუფლებების პირობებში ყველაზე დიდი საფრთხე არის საკუთარი თავი, რომელიც კრიტიკას არიღებს. იმიტომ რომ აუცილებლად მოსდი ჩეცდომები და წეგან ჩვენ არა არგუმენტებზე საუბრობთ არ კონკრეტულ გამონათქვამებზე და იმას მოყვა ესეთი რეაქცია მეც მინდა რომ თუ დასკვნით ნაწილში მოგვეცემა საშუალება პერსპექტივაზე ვისაუბროთ მართლაც ალბათ მაყურებელს ეს უფრო აინტერესებს რა გაინტერესებს მაშინ ცოტა ვაჭაროთ ყველა დრო ბოლოს რო ვთქვათ ერთი რამე შეიძლება კი ბატონო ერთი წუთი ერთი წუთი გვაქვს და აი რამოდენიმე წამი თუ შეიძლება რომ ბატონმა ზურაბმა მოასწროს და თავის სათქმელი თქვას ის ერთი რამეა ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი წელი, ორი წელი და შემდგომ რა თქმა უნდა წლები გველოდება. თავარი არის, როცა გამოწვევებზე საუბრობდით, ეს არ არის იმდენად ხელისუფლების ჩვენ მთლიან საზოგადოება, უნდა შევინარჩუნოთ ერთიანობა ჩვენს ევროპულ არჩევანში. ეს ჩვენი კონტექსტი და უკრაინის კონტექსტი ამითაც განსხვავდება დღეს და ასე ვთქვათ, ასწორი ჩვენს მხარეს არის. ამიტომ ყოველთვის ჩვენ ზეწოლაზე ვფიქრობთ ხოლმე, მაგრამ რუსებ მარიციან ეგრეთ წოდებული რბილი ხელისუფლების გამოყენება, რასაც ეწავხიან თაფლაკვერს, მაგრამ ესაც არ ანუ რაღაცა წამახალისებელ ინსტრუმენტებს ეხლა ხშირად ახსენებენ ხოლმე მეზობლებს, რომ აი მხარს უჭერენ და ასე შემდეგ. არც ეს არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა სხვა ინსტრუმენტები იქნა შემოთავაზებული, მაგრამ მნიშვნელოვანია ჩვენ გავაცნობიეროთ, რომ ასოცირების შეთანხმება ერთ ერთი დივიდენდი ვაჭრობა და ვიზა და ვიზა არ არის ამის ნაწილი მაგრამ ზოგადად ევროპასთან ინტეგრაცია ვიზა კი არ არის ან კონკრეტულად განათლების პროგრამაში მონაწილეობა ეს არის ქვეყნის გადარჩენის განვითარების მოდელის არჩევანი ამიტომ უნდა ვიყო ჩვენ პრინციპულები ამ გზაზე საქართველოს ხელისუფლება არის სრულიად მონოლითური ამ საკითხში მადლობა ბატონ ზურაბ ის ძალიან დიდი მადლობა რომ მეძლევა მეც საშუალება. მადლობა ქალბატონ ფიქრიას, რომელმაც რაღაც ხიდის როლი შეასრულა, იმიტომ რომ ბატონი დავით იყო აღელვებული, რასაც ბუნებრივია, მე მაინც ღიმილით უყურებ ამას. და ღიმილით უყურებ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ როგორც წეხანთქვი საგარეო პოლიტიკაზე რომ რაღაცნაირად როდესაც რეალურად ტესტი ჩაბარება ხდება ხოლმე, მაინც უბრუნდება ქართული ოცნება თავის ძველი ცოტა ილუზორული რიტორიკა, სახაც ეს მოხდა ჩვენ ვილნიუსში დღევანდელი ხელისუფლება დაი ეს ილუზორული რიტორიკა რა არის უკაც რა ასე შევს ილუზორული რიტორიკას უბრუნდება შეიძლება რომ დავასრულო ხო გეკითხები თქვენ თვითონ უბრუნდება ძველი ილუზორული რიტორიკას მე წამყვანის კითხვაზე პასუხი რომელი რიტორიკაზე მომეცით საშუალება გამეთქვით მას ასე გისმენთ გისმენთ გისმენთ ბატონო ასევე ჩვენ ვილნიუსში დღევანდელი ხელისუფლება ბუნებრივია ამბობს და აქაც იყო ნათქვამი იმის თაობაზე რომ ჩვენ ევროპული სტანდარტების კანონავე აროთ და ევროპული სტანდარტი ერთი რასაც გვეუბნება რომ ნამდვილად უნდა შეგვეძლოს კრიტიკის ზოგჯერ მიუღებელი კრიტიკისაც ძალიან არა არა ემოციურად და წკნარად მოსმენა. ჩვენ აქ ვართ იმიტომ რომ თქვა ჩვენი არგუმენტები. ეხლა ჩვენ ნოტაციებს ვიკითხავთ თუ რა რა შეასახა. კარგი ბატონ დავით მე ჩვენ. არა, არა, დახო, კაი არა რომ გაწყვეტინებენ ხო არა? აი ყופილა თქვათ ჩვენი არგუმენტი მე არ მეშლება არ მეშლება შემძლია შემძლია გავაგრძელო გასაგებია მაგაში შეგვიძლია შეგვიძლია მიხედავთ შემძლია რომ გავაგრძელო ასე შანსი და გავაგრძელებ რომ ამიტომ ჩვენ აუცილებელი რომ გადავიდეთ იმ ეტაპზე რითაც რითაც დავის რას ნიშნავს ილუზორული რიტორიკა ამაზე განმარტება მე ჩვენი საუბრის დასაწყისში საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით უკვე თქვი ალბათ გამეორებას აზრი აღარა აქვს შეგვიძლია ეთერის მერე გავმეორო ბატონ დავით ცალკე თუ მაინდა მაინც ეს ჭირდება ეთერში მაყურებელმა მოისმინა და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ როგორ კონსტრუქციულადაც დავიწყეთ ეს ეთერი ამ ტიპის დიალოგი უნდა დიალოგი უნდა გავაგრძელოთ რა თქმა უნდა ზოგჯერ საპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდან იქნება იმგვარი ნაბიჯები, რაზეც ქაბოტონი ქეთი ლაპარაკობდა, როდესაც ფილიბასტერის მეთოდი იყო გამოყენებული, როდესაც ძალობა იყო ხელისუფლების მხრიდან, რომ ოკუპაციის კანონში შესულიყო ცვლილებები, ესეც ჩეულებრივი საპარლამენტო ცხოვრების ნაწილია და ამან არ უნდა გაგვაღიზიანოს. ჩვენ ასეთი მძაფრი რეაქციები უფრო უხეში სიტყვებით პარლამენტის ტრიბუნიდანაც კი მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მხრიდან, რომელსაც ბოდიშის მოხდა მოუწია. ჩვენ რა თქმა უნდა კავკასიელები ვართ, ემოციურები ვართ, სიყვარულს სწორად სწორად იმ სიტყვებს ადარებთ, ჩემ სიტყვებს ვერ გავიგე. სწორად შენიშნა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ გვაქვს რა იგულის მეტყვა სწორად. იმედია რომ იმ სიტყვებამდე ამეთეშია. არა, იმედია და აბარა რა თქმა უნდა ყოფს ვერ გავიგე. რა ზეა, რა იგულის მეტყვა ერთ საინტერესოა. ან მე რა გითხარი, ძალი მე რა თქვა და მე რა თქვი მე რა გამეორე. აა ესე იგი, ეს არა ვაძაზო ამობდე ხა, ცოტა პასუხი აგოთ. ეს უკვე ესეთერი მიდის ბატონ დავითს ხუდან რაღაც ჯიგრის აწონვის იმისკენ მიდის უკვე რა ქვია. თემა. დიდი თემისკენ მიდის. ეს შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ეს საუბარი განვაგრძოთ. არ მარტივ რაღაცას გეკითხეთ. განვაგრძოთ ეთერის მერე. დიდი მადლობა. რომ მე მეც აღარ მარტივ რაღაცა გეკითხეთ, ხო რა რა როდის მოკმართეთ ისე როგორც თუნდაც იმან მიმართავენ. შეგიძლიათ გადაახვიოთ ესე და ისე არის საუბარი, იცით ბატონო. და დაახლოებით ხვდები რა უნდა, მაგრამ ნუ ახლა რა კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დავასრულოთ. დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. უღრმესი მადლობა ზურა. კარგი იყო ის პოზიტივით, რომელიც ოლიმპიადის თემასთან დაკავშირებით ხელისუფლების პოზიციაში მინდოდა საუბარი. მე პირადად მინდოდა საუბარი ოლიმპიადის თემაზე, თუმცა დრო აღარ გვაქვს. იმედია, რომ დარჩენილ დროში ცოტა უფრო წინ დაწავდეთ. მე მგონია ოლიმპიადასთან დაკავშირებით რა პოზიციაში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აღარა გვაქვს ამის დრო. ძალიან დიდი მადლობა ფიქრია ჩხაძეს. ქეთი ციხელაშვილს, ზურაბ ჭიაბერაშვილსა და დავით ზურაბიშვილს უღრმესი უმასი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ასეთი იყო დღეს არგუმენტები ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ხვალ ზუსტად 23 საათზე კვლავ არგუმენტები გავა, ასე რომ დროებით.